ብንበል ሁላችንም እጆቻቸውን በትምህርተ መስቀል አድርጉ። ትምህርተ መስቀል ማለት እንደዚህ ነው፣ አይሰራም። ትምህርተ መስቀል ይሄ ነው። ተናገሩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አባቶች የካህናት ወንድሞች የዲያቆናት መዘምራን በዚህ ያላችሁ የተከበራችሁ ክርስቶስ በደሙ የዋጃችሁ በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉዳን የተሰኛችሁ በዚህ ያላችሁ በጠቅላላ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እንደምን አላችሁ ሰማይን የዘረጋው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምድርን የመሰረተው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ባህሩን የዘረጋው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሚታየውንም የማይታየውንም የፈጠረ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ ሰዓት እኛንም እንደ የሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሁላችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ምክንያት ይህን እመቤታችን ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ደሙ የፈሰሰበት መስቀል የተመሰገነ ይሁን። ክብር ምስጋና ለስላሴ ይሁን። አሜን አላችሁ። አሜን። ክብር ምስጋና ለስላሴ ይሁን። ዛሬ የምንማረው የስምንተኛው ሺህ ዘመን ምንድን ነው የሚመስለው የሚለውን ይሆናል። ስምንተኛው ሺህ ምንድን ነው የሚመስለው? በስምንተኛው ሺህ ምንድን ነው የሚሰራው? ምንድን ነው የሚሆነው? ትምህርቱ በአጠቃላይ በሐሰተኛው ኢየሱስ ፎልስ መሳያ አንታይ ክራይስ ዘመርዘመስ መያዋኦስ በዚህ ላይ የተመሰረተ ይሆናል። ዝግጁ ናችሁ ለመማር? የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔና በእናንተ ላይ ይደ በሐዋርያት መካከል የነበረች መቤታችን ከኛ ጋር ትሁን። ክርስቶስ በመካከላችን ሆኖ የምንሰማውን ቃል በልባችን ይጻፍልን። ትምህርቱ እንደጀመረ አንድ ጥቅስ ላይ 18 ሰዎች ይፈልጋሉ። አንዳንድ ጥቅስ የምታነቡ 18 ሰዎች ማንበብ የምትችሉ ትምህርቱ መሀል ላይ ማንበብ የምትችሉ 18 ሰዎች እፈልጋለሁ። እነዛ 18 ሰዎች እዚህ ጋር ይመጡና አንዳንድ ጥቅስ ብቻ አንብበው ይሄዳሉ። 18 ጥቅሶች የምንሰማቸው ይኖራሉ። በአጠቃላይ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ዘመናት የሚነግረን አለ። ዘመን እንዴት እንደሚሆን የሚነግረን አለ። ስለዚህ ዛሬ የምንማረው በመጨረሻው ዘመን ምንድን ነው የሚሆነው፣ ምድራችን ላይ ምንድን ነው የሚከሰተው፣ በዓለም ላይ የሚለውን ሁኔታ ነው። ትምህርቱ ሐሰተኛው ኢየሱስ በሚለው ላይ የተመረኮዘ ይሆናል። ሐሰተኛው ኢየሱስ ላይ በሚለው ላይ የምንነጋገረው የስምንተኛው ሺህ የአጠቃላይ የዘመናት ማብቂያው የሐሰት ሁሉ መጨረሻው ሐሰተኛው ኢየሱስ የተባለው ነው። ይሄ የመጨረሻው ሐሰተኛው ኢየሱስ የሚባለው ዓለም ሁሉ የሚሰግድለት ዘመኑ ገና ሲሆን አሁን ግን ምስጢራዊ አሰራሩ እየሰራ እንደሆነ እንመለከታለን። ስለዚህ ሐሰተኛው ኢየሱስ ማን ነው? ስምንተኛው ሺህ ምን ይመስላል? ማቴዎስ 24 ላይ ያለው ቃል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 3 እስከ አምስት ያለውን ቃል ለምሳሌ ተመልከቱ። ይህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው ነው። እዚህ የምታዩት የሐዋርያትን ጥያቄ ነው። ሁላችሁም ይነበባችኋል። ሁላችሁም ይነበባችኋል። መልካም ቁጥር ሶስት እስከ አምስት ምን ይላል? ይሄ ጥሩ ነው። በቃ እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ እርሱም የተባለው ማን ነው? መድኃኒታችን በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል። ደብረዘይት ዘይት ተራራ ላይ ቁጭ ብሎ ሳለ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ይላል። ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ከዋሉበት ከዋለበት እየዋሉ ካደረበት እያደሩ የሚማሩ ናቸው። ማታ ማታ ላይ ትርጉሙን ይማራሉ። ያ ትርጓሜ ነው እንግዲህ ከአበው ሲወርድ ሲዋረድ መጣ የምንለው። እኛም መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ ብቻ አይደለም የደረሰ ከነ ትርጉሙን የደረሰን በዚች ስንዱ በሆነች ቤተክርስቲያን ውስጥ ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን፣ ይህ መቼ ይሆናል? የመምጣትና ያለም መጨረሻ ምልክቱስ ምንድን ነው አሉት። ስንት ጥያቄ ጠየቁት እዚህ ጋር? አንድ ይህ መቼ ይሆናል? ሁለት የመምጣትና ያለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው አሉ። ምንድን ነው ታሪኩ እዚህ ጋር ታውቁታላችሁ። የጠዋት ፀሐይ ነጸብራቅ በኢየሩሳሌም መቅደስ ጉልላት ጫፍ ላይ በርቶ መቅደሱ ደምቆ አይተው ደቀ መዛሙርቱ ደስ ብሏቸው እዛ ገብተን እናስተምራለን ብለው አየኸው መቅደሱን አሉት። ድንጋይ በድንጋይ ላይ በዚህ ሳይወድቅ አይቀርም ያለ መጨረሻ መሆኑ ገባቸው። ከዛ በኋላ እንዴት ይሆናል? በጣም ይሄ ትንቢት የተፈጸመው በሰባ ዓመተ ምህረት ነው። 66 ላይ የሮማ ኢምፐረር ቲቶ ጥጦስ ኢየሩሳሌምን ከበባት። ለአራት ዓመት እስራኤላውያን ኢየሩሳሌምን ዘግተው ተቀመጡ። አይ ችግር የለም፣ ሲወጡ ገብተን እንማርካቸዋለን አሉ ሮማውያን። ግን አገሪቱን ከበቧት። ኢየሩሳሌም ስምንት በሮች ያላት ታላቅ ከተማ ናት። ዳዊት በአንድ ሺህ ቅድመ ክርስቶስ የመሰረታት የኢያቡሳውያን ቦታ የተባለች ጽዮን ናት። ድንጋይ በድንጋይ ላይ በዚህ ሳይወድቅ አይቀርም ያላቸውን ንገረን ባሉት ሰዓት ነግሯቸዋል። ለጊዜው የጥጦስ መከራ፣ ፍጻሜው የሐሳዊ መሲህ ነው። እንዲህ ሆነ። ሮማውያን ስምንት በር ያላትን ኢየሩሳሌም ከበው ውጡና እጃችሁን ስጡ ቢሏቸው እምቢ አሉ። አንድ ሰው ዮሴፍ የተባለ አይሁዳዊ የካህን ልጅ የሚያውቅ ብሉይን የሮማውያንን ቋንቋ ላቲን የሚያውቅ የራሱን ቋንቋ ሂብሩ የጠነቀቀ የሚያውቅ እሱ እያስተረጎመ ግንብ ላይ ቆሞ በኢየሩሳሌም ግንብ ላይ ድንጋይ ላይ ቆሞ ሮማውያኑ የሚያስተላልፉትን ይተረጉምላቸው ነበረ። እባካችሁ ውጡ፣ አለዛዛ ግንብ ዘግታችሁ ወይ በምግብ እጦት ታልቃላችሁ። በመጀመሪያ ንግግር ነው ሊወጡ በጣም የሚያሳዝነው እንግዶች የገቡ ነበሩ ኢየሩሳሌም አልወጡ ይልቁንም አንድ ሴት በጣም ሀብታም ባለጸጋ የነበረች የወለደችውን አንድ ልጅ ይዛ ከልጇ ሞግዚት ጋር ወደ ኢየሩሳሌም ገብታ በዛ ውስጥ ናት። ከተማው ተከቧል። ስልሳ ስድስት ዓመተ ምረት አለፈ። 67 68 69 70 ዓመተ ምህረት ላይ ዓለም የሚያውቀው ታሪክ አንድ ክስተት በኢየሩሳሌም ተከሰተ። ሮማውያን ሊወጡ አልቻሉ። ጆሲፈስ የተባለው ጂውሽ ዋር በሚለው ላይ የምታዩት ታሪክ አለ። ዮሴፍ ወልደ ኮሪዮን ይባላል። ቆሞ ሲያስተረጉም አንድ ነገር ትዝ አለው። ክርስቶስ የተናገረውን አይጠቅስም፣ አይሁዳዊ ስለሆነ ግን የዳንኤልን ትንቢት ያመጣል። ከአስራ አንድ ላይ ምን ይላል? እኖ መጥተው መቅደሱ እንደሚፈርስ ዳንኤል ትንቢት ተናግሯል። መቅደስ ትታነጽ እስከ ክርስቶስ ወእምዝ ትትመዘበር የሚል በዘጠኝ ሀያ ሰባት የተጻፈ አይሁን ቆርጠው ያወጡት ግን መሲሁ ይመጣል መቅደሱ ይፈርሳል የሚላለ በኋላ ያንን ይነግራቸዋል። እባካችሁ እያለቀሰ እስራኤላውያን ምን ሆኑ? እዛ ውስጥ ምግብ አጡ፣ ምግብ ጠፋ። ተጨነቁ፣ የሚበሉት የለም። ሽማግሌዎች ምን እንዳደረጉ ታውቃላችሁ? ቀድመው መቃብራቸውን ቆፈሩ። ወጣቶች መቃብራቸውን ቆፍረው ማታ ማታ ሲተኙ አልጋ ላይ አልነበረም የሚተኙት፣ መቃብራቸው ውስጥ ነበር የሚተኙት። አራት ዓመት ነው። ምግብ ጠፋ፣ አንድ ቤት ጭስ ከታየ ትንሽ ጉልበት ያላቸው የከተማው ሰዎች ይመጡና ያን ቤት ይከቡታል። አንድ ቀን ያቺ የዮርዳኖሳዊ ሴት ቤት ጭስ ታየ። ንግግሩ እንዲህ ነው። ልጇን እንዲህ አለችው። ሰራተኛ ሄዳለች። ሰው በተኛበት ይሞታል፣ የሚበላ ነገር የለም፣ ጭስ ከታየ ምግብ አለ እዛ ቤት መጥተው ይወራሉ፣ ጉልበት ያላቸው። እቺ ሴት ልጇን አነሳቸው። ልጅ ሆይ አድገህ ትጦረኛለህ ብዬ ነበር፣ ንብረቴንም ወርሰህ ግን ይህ አልሆነ። ስለዚህ ልጅ ሆይ የተኛህበት ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን የተኛህበት ማህፀኔ ዛሬ ደግሞ መቃብርህ ይሆናል አለች። ቢላም ወስዳ አረደችው። ከስጋው ቁርጣ ጠበሰች። ትንሽ እንደበላች የኢየሩሳሌም ጉልበት ያላቸው ሰዎች እሷ ቤት መጡ። ከየት አምጥተሽ ምግብ ትበያለሽ? አምጪ አላት። ያውላችሁ አለቻቸው። የልጄ ስጋ ነው ግን አለቻቸው። ደነገጡ። አንተን ይሄን ያረከው እናንተ ናችሁ በር የዘጋችሁት በሚል ኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ሁከት ተፈጠረ። እርስ በርስ መገዳደል ጀመረ። ያን አንዳንድ ሰዎች በሩን እየከፈቱ ሲወጡ ሮማውያን ገቡ። ዓመቱ ሰባ ነው። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ይወድቃል ያለ ምልክቱ ምንድን ነው ብሎ የጠየቁበት ይሄ ታሪክ ነው። የመጨረሻው ግን ስምንተኛው ሺ ነው ወይም አስራዊ መሲህ የሚመጣበት። ከዛ በኋላ ምን ሆነ? እስራኤል ገቡ። አንድ ወታደር አንድ ወታደር በመቅደሱ ግንብ ስር ማሰሮ አግኝቶ ማሰሮ ውስጥ ወርቅ ነበረ። ያንን ወርቅ ዋጠው አንድ አይሁዳዊ። ያንን አንድ ሮማዊ ወዲያውኑ አየው። መጣና ከአንገቱ ጀምሮ ሆዱን ቀዶ ወርቁን አወጣው። ከዛ በኋላ ወታደሮቹ ሁሉ ወርቅ አለበት መቅደሱ ብለው ሲወረውሩ መቅደሱ በጠቅላላ ወደቀ። በሳት ተያያዘ። ድንጋይ በድንጋይ ላይ በዛ ወደቀ። አንድ ነገር እንድታውቁ ኢየሩሳሌም በመስታወት ቤት መስራት አይቻልም። ኢየሩሳሌም የሄዳችሁ ሰዎች በመስታወት ቤት መስራት አይቻልም። ኢየሩሳሌም ውስጥ በድንጋይ ብቻ የሚሰራው ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይወድቅ አይቀርም። ገና ወደፊት የሚመጣ ነገር አለ። አይሁድ መጡ። ይሄማ ወርቅ አለው ብለው ሮማውያኑ ገቡ። ከዛ በኋላ ሲያፈራርሱት መቅደሱ በጠቅላላ ተነዶ ወደቀ፣ ደም ፈሰሰ። ኢየሩሳሌም በጠቅላላ ታወከች። ሮማውያን አንድም አይሁዳዊ እንዳያመልጥ ይዛችሁ ግደሉ አሉ። አንዳንዶች ምን አሰቡ? በዛ ሰዓት ክርስቶስን ሲሰቅሉት ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን የሚለውን አስታወሱ። ይልቁንም ምን ሆነ? በዛ አንድ ድንጋይ ተገኘ። የወጣው ድንጋይ እንዲህ የሚል ጽሑፍ ነበረው። አንዳንዶች የሮማ ንጉሥ ነው ይሉታል፣ አንዳንዶች የአይሁድ ነው ይሉታል። እሱ ግን ዓለምን የፈጠረ ኢየሱስ ነው የሚል የድንጋይ ጽሑፍ ተገኘ በሰብ ዓመተ ምህረት አይሁዶች እያመለጡ ወደ ጫካ ውስጥ ገቡ። አንዳንዶቹ ሄዱ፣ ተከታተሏቸው። አንዳንዶቹ ግን ጫካ ውስጥ ከገቡ በኋላ ልጆቻቸውን ይዘሸሽተው ወዴት ልናመልጥ እንችላለን አሉ። ስለዚህ ሚስቶቻችንና ልጆቻችን ንግደልና ከዛ በኋላ ራሳችን ንግደላሉ። እርምጃውን ወሰዱ። በጠቅላላ ሚስቶቻቸውን በሴት ገደሉ፣ ልጆቻቸውንም ገደሉ። ከዛ እርስ በርሳቸው ተገዳለው ሞቱ። የምታሳዝነው ግን አንድ ሴት ናት። ሁለት ልጆች ይዛለች። አመልጣ ጫካ ውስጥ ተደብቃለች። የሮማ ወታደሮች ደረሱባት። አመልጠሽ ወዴት ልትሄጂ ነው ብለው ራቁቷን በእንጨት ላይ ሰቀሏት። ሁለቱን ልጆቿን በሁለቱ ጡቶቿ ላይ በሽቦ በአስረው ሰቀሏቸው። ደሙ በእኛና በልጆቻችን ይሁን። የምትሰሙት ነገር ትንሽ አስደንጋጭ ነው፣ ግን የሆነ ታሪክ ነው። ዓለም ይሄን አስተናግዳለች። ንገረን፣ ይመቼ ይሆናል? ስምንተኛው ሺህ ማለት ምንድን ነው? ንገረን፣ የመምጣትህና ያለመጨረሻስ አንድ የጥጦስ ሁለት የመምጣትና ያለመጨረሻስ ምንድን ነው? ምልክቱ ምንድን ነው? ኢየሱስ መልሶ እንዲህ አላቸው፣ ንገሩኝ፣ ማንም እንዳያስታችሁ። የመጀመሪያው መልእክት ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ማንም እንዳያስታችሁ፣ በምንም መንገድ እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች እኔ ክርስቶስ ነኝ ያሉ በስሜ ይመጣሉና ብዙዎችንም ያስ ብዙዎችንም ያስጣሉ። ብዙዎች ናቸው የሚመጡት? አንድ antichrist ወይም false messiah አለ። ብዙዎች ይመጣሉ። መጨረሻው ግን ዋናው አለ። ይሄ መቼ ይሆናል? በዚያን ጊዜ ማን ነው ክርስቶስ ከዚያ ከዚያ ቢላችሁ አትመኑ። ሐሰተኞች ክርስቶሶች፣ ሐሰተኞች ነቢያት ይነሳሉና እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ። ሁላችሁም ንገሩኝ። እነሆ አስቀድሜ ነገርኳችሁ፣ ድገሙት። አሁን ለራሳችሁ ንገሩት። እነሆ አስቀድም የነገርኳችሁ ተነግሮናል፣ አልተነገረንም። መቼ እንደሚሆን ተነግሮናል፣ አልተነገረንም፣ ተነግረናል። ስለዚህ አባቶቻችን ስምንተኛ ሽሚሉት ለኢትዮጵያ ብቻ ኮንሰፕት ነው። ስምንተኛው ሺህ በስምንተኛው ሺህ ይሆናል። ስምንተኛው ሺህ በጠቅላላ ምንድን ነው በዛ ሰዓት የሚሆነው? ምንድን ነው የሚደረገው? በዚያ ጊዜ መቼ በመጨረሻው ዘመን ስለሚሆነው ነገር ነው የምንመለከተው። እዚህ ላይ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ቅዱስ ጳውሎስ የሚናገረው አለ። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና ወደ እርሱ ስለ መሰብሰባችን በመንፈስ ወይም በቃል ወይም ከእኛ እንደሚመጣ በመልክ የጌታ ቀን ደርሷል ብላችሁ ከአይምሯችሁ ቶሎ እንዳትናወጡ እንዳትደነግጡም እለምናችኋለሁ። ሰዓት አለ የተወሰነ ጊዜ አለ። ስለዚህ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ስለ ኢየሱስ መምጣት ወደ እርሱም ስለ መሰብሰባችን የተወሰነ ሰዓት አለ። ልክ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ጌታው እንደ ኢየሱስ የሚነግረን አንድ ነገር ነው። ቁጥር ሶስት ላይ ምን ይላል? ማንም በማናቸውም መንገድ አያስታችሁ። ማንም በማናቸውም መንገድ አያስታችሁ። ክደቱ አስቀድሞ ሳይመጣና የአመት ሰው እሱም የጥፋት ልጅ ሳይገለጥ አይደርስምና እኔ እግዚአብሔር ነኝ ብሎ አዋጅ እየነገረ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እስኪቀመጥ ድረስ አምላክ ከተባለው ሁሉ ሰዎችም ከሚያመልኩት ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርገው ተቃዋሚ እርሱ ነው። ቁጥር አራትን ሁላችሁም እየተከተላችሁ አንብቡ። መልካም እኔ ማን ነኝ ብሎ ይህን ቃል በኋላ ትዙልኛላችሁ። እኔ ማን ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ብሎ አዋጅ እየነገረ የት በእግዚአብሔር እስኪቀመጥ ድረስ የሚመጣ ዘመን አለ፣ ጊዜ አለ። ገና ከእናንተ ጋር ሳለው ይህን እንዳልኳችሁ ትዛ ይላችሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ነግሬያችኋለሁ። በገዛ ራሱ ጊዜ የሚገለጽን የሚከለክለውን አሁን ታውቃላችሁ። የአመፅ ሚስጥር አሁን ይሰራልና የአመፅ ምን አሁን ይሰራል። የአመፅ ሚስጥር አሁን ምን ያደርጋል ይሰራል። ሚስጥር secret የሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ አለማችን ላይ እኛም የማናቃቸው ዝም ብሎ የሆነ ሰው ሊያውቃቸው የማይችል ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስለ አስራ አንዱ society ዎች ብዙ ሰው የሚያውቅ የለም። አስራ አንድ secret society ዎች አሉ። እነማን ናቸው? ምን እየሰሩ ነው? ብዙ ሰው የሚያውቀው የለ? የምንጠቀመው ብር ላይ ራሱ ምን ጽሁፍ እንዳለ አናቅም አንዳንድ ጊዜ ቶሎ የሚታየን እኛ ሃይማኖተኛ ስለሆንም in God we trust ነው የሚታየን የላቲኑ ጽሑፍስ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ላቲኑ እንደሚ በአዲሱ አመራር እንመራለን። ምንድነው አዲሱ አመራር? አንድ ዶላር ላይ የምታዩት የ Freemason ምልክት ነው። ከላይ ምንድነው ያ አንዳንድ ዘፋኞች የሆኑ ሰዎች አሉበት የሚባሉ secret society ምንድን ናቸው? ለምሳሌ ዊትኒ ሂውስተን ሞተች። የሞተችበት ሆቴል ምን አይነት ቅርጽ ነው ያለው? ማይክል ጃክሰን ለምሳሌ በሆሊውድ ውስጥ ስላለ አንዳንድ ነገሮች ሲናገር ነበር፣ ሚስጥር ስለሆኑ ነገሮች። እንደውም ሀሳቡ ሶስት መቶ ዓመት እኖራለሁ ነው ነበር፣ በአምሳ ዓመት ሞተ። ዓለማችን ምን አይነት ሚስጥር አሰራሮች አሉ? ምን ማለት ነው ሚስጥራዊ አሰራር? አሁን አለ የአጋንንት አሰራር አለ። ትላንት እንዳለ ነው። ሴጣን ሚስጥራዊ አሰራሩን ይሰራል። እንዴት ነው የሚሰራው? ምንድነው የሚያደርገው? በህብረት ነው፣ በሰዎች ነው ለማንኛውም ግን ቅዱስ ጳውሎስም የሚለን እንደ መድኃኒታችን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሜ የነገርኳችሁ ነው። ስለዚህ ስምንተኛው ሺህ የሚባል ነገር አለ ብለው አባቶቻችን ነገሩት ምንድን ነው ስምንተኛው ሺ ምንድን ነው ስምንተኛው ሺ ብዙ ሰው የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ምንድን ነው ስምንተኛው ሺ ቀላል ነው ስምንተኛው ሺ ይህን ቃል ሁላችሁም ታነባላችሁ። ጀምሩ ተገልጠዋል። ስንት? ሁለት፣ ሶስት፣ ሶስት፣ ሶስት ሶስት ዘመናት የተገለጠው እዚህ ውስጥ አንደኛ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቢበዛ ቢበዛ ዶክተር እኮ እድሜ ቢበዛ ነው። እዚህ ጋር እድሜ ነው። ሰባ ዓመት አለ ቢበረታ ሰማንያ ዓመት ነው ቢበዛ ከዛ ከሰማንያው ግን ድካምና መከራ ይሄ እድሜ የሰው እድሜና የዓለም እድሜ ነው። የሰው እድሜ እንዲህ ነበረ። አንደኛ ዘላለም እንዲኖር ነበረ። አዳምና ሔዋን ቅጠል ሲበሉ ሺ ተደረገ። እንደውም 999 ተደረገ። 999 ሁለተኛው ነው። የመጀመሪያው ዘላለማዊ ነበር። ሁለተኛው 999 299 በኖህ ዘመን ስንት ደረሰ? መቶ ሀያ ደረሰ። መቶ ሀያ በኖህ ዘመን የደረሰው በዳዊት ጊዜ ደግሞ ስንት ሆነ? እናረፈው ሰባና ሰማንያ ሆነ። ይኸው ያለንበት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው እድሜው በጠንካራ በደንብ ደረጃ እየወጣ እየወረደ ሰባ ዓመት ይኖራል። ሰማንያም ዓመት ሊመረታ ምንም አይደለም። ደረጃው ሊወርድ ይችላል። ሙሉ ጤንነት ሊኖረው ይችላል። እንደው በሰማንያ ሰው ይታመማል፣ በአርባም ይታማል፣ በአምሳም ይታማል። ግን ሰማንያ ዓመት በቃ የሚችልበት ነው። ከሰማንያ ዓመት ካለፈ ግን ቢበዛ ምን ይሆናል? ድካምና መከራ እንደ ልብ ወደ ደረጃ አይወጣም፣ እንደ ልብ ወደ ቁልቁለት አይወረድም። ስለዚህ ድካምና መከራ ይሆናል የሰው ዕድሜ። ይሄ እድሜ የምድር እድሜ ነው። ዘመናችን ይላል ዘመኖቻችን ይላል የዘመኖቻችን እድሜ ይላል ቅዱስ ዳዊት ልበ አምላክ። በረከቱ ይደርባችሁ። የዓለም ዕድሜ ሰባት ሺህ ነው። ጥሩ ዕድሜው ከዛ ቢሆን ሰማንያው ስምንት ሺህ ነው። ከዛ በኋላ ከስምንት ሺህ በኋላ ግን ያለው ምንድን ነው? ድካምና መከራ ነው። ስለዚህ አባቶቻችን ምን ይላሉ? ስምንተኛው ሺህ የሚባለው ይሄ ነው አስተሳሰቡ። ምን ማለት ነው? ሺው ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ ማለት ነው። ዓለም ከተፈጠረ ክርስቶስ እስከመጣበት ስንት ዓመት ነው ያሳለፍ ነው? አምስት ሺህ አምስት መቶ ሲደመር ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ እስካሁን ስንት ዓመት አሳልፈናል? ሁለት ሺህ አስር አንድ ላይ ሲደመር ስንት ይመጣል? ሰባት ሺህ አምስት መቶ አስር ስለዚህ ስምንተኛው ሺህ ገብተናል አልገባንም? በደንብ አድርገን ገብተናል። ስለዚህ ስምንተኛው ሺህ ላይ የሚከሰቱ ምንድን ናቸው? ምን ይመጣሉ? ምንድን ነው ዓለማችን የሚሆነው? ምን ይመስላል? ቅድም አስራ ስምንት ሰዎች ያነባሉ ብዬ ነበረ። ሳስበው የትምህርታችን ሰዓት ሊወስድብን ይችላል። ግን እዛው ቆሞ ማንበብ የሚችል ሰው ካለ ድምፁን ከፍ አድርጎ ማንበብ ይችላል። የቁጥር አንድ ነው፣ ቶሎ በፍጥነት የሚነሳ 18 ሰዎች መቆም ትችላላችሁ። ቶሎ ስምንት ሰዎች ወይ እኔ ላንብብላችሁ፣ እኔ ላንብብላችሁ እነሱ እሺ። አንደኛው አንድም አሜሪካ ባህር ሲወጣየው አስር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት። በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች፣ በራሶቹም ላይ ስድብ ሰም ነበር። ያየሁትም አውሬ ነብር ይመስል ነበር። ምን ይመስል ነበር? እግሮቹ እንደ ልብ እግሮች፣ አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበሩ። ዘንዶም ኃይሉና ዙፋኑ ትልቅም ስልጣን ሰጠው። ማ ስልጣን ሰጠው? ዘንዶ ለማ ለአውሬው። ከየት ለመጣው አውሬ? ከባህር ለወጣው ማ ኃይልና ዙፋን ትልቅ ስልጣን ሰጠው ዘንዶ። ከራሶቹም ለሞት እንደታረደ ሆኖ አንዱን አየሁ። ከምኖቹ ስንት ራሶች አሉት? ከሰባቱ ራሶች አንዱ ምን ሆኗል? ለሞት እንደታረደ ሆኗል። ለሞት የሆነው ቁስል ምን ሆነለት? ተፈወሰለት። ምድር ሁሉ አውሬውን እየተከተለ ተደነቀ። ምድር ሁሉ ማን እየተከተለ ተደነቀ? ለዘንዶው ምን አደረጉለት? አውሬውን አደነቁት፣ ተከተሉት። ዘንዶውን ደግሞ ምን አደረጉት? ለምን? ለአውሬው ስልጣንን ሰጥቶታልና ለአውሬውም አውሬውን ማን ይመስለዋል? እርሱ ሊዋጋ ማን ይችላል? እያሉ ሰገዱለት። አንድ ለማሰገዱ ለዘንዶ፣ ሁለት ለማሰገዱ ለአውሬው። ቁጥር አምስት አውሬው ታላቅ ነገር ስድብን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው። ለስንት ወር? በአርባ ሁለት ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው። ማንን ሊሳደብ? እግዚአብሔርን ለመሳደብ ስሙን ማደሪያውን በሰማይ የሚያገኙትን ሊሳደብ አፉን ከፈተ። ቅዱሳን ዋጋ ዘንድ ሊያደርጋቸው ዘንድ ተሰጠው። በነገድና በወገን በቋንቋም በህዝቡ ላይ ስልጣን ተሰጠው። ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ በታረደው በሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል። በህይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ በታረደው በግ ህይወት መጽሐፍ ያልተጻፉ ይሰግዱለታል። ጆሮ ያለው ማን የሚለውን ይስማ። ይማረክ ዘንድ ያለው ማን የሚለውን ወደ ምርኮነት ይሄዳል። በሰይፍ የሚገድል ማን የሚለውን ራሱ በሰይፍ እንዲገደል ይገባዋል። የቅዱሳን ትዕግስትና እምነት በዚህ ነው። ቁጥር 11 ሌላው አውሬ ከምድር ሲወጣ አየሁ። ኬት ሲወጣ አየሁ? የቅድሞ አውሬ ኬት ነው? ይሄኛው ኬት ነው። የበግ ቀንዶች የሚመስሉ ሁለት ቀንዶች ነበሩት። ስንት ቀንዶች? የበግ ቀንዶች ወይስ የበግ ቀንዶች የሚመስሉ የበግ ቀንዶች የሚመስሉ ስንት ቀንዶች እንደ ዘንዶም ይናገር ነበር፣ እንደ ዘንዶ ይናገር ነበር። በፊተኛ ወሬ ስልጣን በእርሱ ፊት ሁሉን ያደርጋል። ለሞት የሆነ ቁስል ተፈወሰለት። ለፊተኛው ወሬ ምድርና በእርሱ የሚኖሩት እንዲሰግዱለት ያደርጋል። እሳትን እንኳ ከሰማይ ወደ ምድር በሰው ፊት እስኪያወርድ ድረስ ታላላቆችን ምልክቶች ያደርጋል። በአውሎ ፊት ያደርግ ዘንድ ከተሰጡት ምልክቶች የተነሳ በምድር የሚኖሩትን ያስታል። የሰይፍ ቁስል ስለነበረው በሕይወት ለኖሩ ለአውሬው ምስልን እንዲያደርጉ በምድር የሚኖሩትን ይናገራል። ቁጥር 15 የአውሬው ምስል ሊናገር እንኳ ለአውሬው ምስል የማይሰግዱለትን ሁሉ ሊያስገድላቸው ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው። ታናናሾችና ታላላቆች፣ ባለጠቆችና ድሆች፣ ጌታዎችና ባሪያዎች ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክትን እንዲቀበሉ የአውሬውም ወይም የአውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። ጥበብ በዚህ አለ። አይምሮ ያለው የአውሬው ቁጥር ይቁጠረው። ቁጥሩ የማ ቁጥር ነው? የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩም ስንት ነው? 666 ነው። ስምንተኛው ሺህ የሚከሰትበት ነገር ነው። እነዚህ ሁለቱም ትንቢቶች ተመልከቱ። የመጀመሪያው ትንቢት ጌታችን ከመወለዱ በፊት ሰባት ሺህ ዓመታት ከዚህ ከዚህ ትንቢት ይቅርታ ስምንት መቶ ዓመት ቅድም ያለው ከዚህኛው ቃል ይሄኛው ቃል ይሄ ስምንት መቶ ዓመት ይቀርባል። ይሄ የተገለጸው ለዳንኤል ነው። ይሄኛው የተገለጸው በቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል አለ። ለዳንኤል የተገለጠው ምንድን ነው የሚለው? ዳንኤል ሆይ አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉ ዝጋ። እስከ መቼ? ስምንተኛው ሺ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉን ዝጋ፣ መጽሐፉንም አትም። ብዙ ሰዎች ይመረምራሉ፣ እውቀትም ይበዛል። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ ቃሉን እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና ሂድ። ብዙ ሰዎች ሰውነታቸውን ያጠራሉ፣ ያነጡማል፣ ይነጥሩማል። ክፎች ግን ክፋትን ያደርጋሉ። ክፎቹ ሙሉ አያስተውሉም፣ ጥበበኞች ግን ያስተውላሉ። ዳንኤል ቃሉ ምን አለ? መጽሐፉ ምን አለ? ምን አለ የተባለው ዳንኤል እንስማማ እንጂ ምን አድርግ የተባለው ዳዊት መጽሐፉ ምን አድርገው ቃሉን ዝጋው መጽሐፉን አትመው እስከ መቼ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ስለዚህ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ ቃሉ ምን ይሆን ይሆናል ይዘጋል መጽሐፉ ምን ይሆናል ይታተማል አይከፈትም እስከ መቼ እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ዘመኑ ፍጻሜ የተባለው ስምንተኛው ሺህ ነው ስለዚህ ስምንተኛው ሺህ ድረስ ይከፈታል ስለዚህ ዮሐንስ ምን ይለዋል በራእይ ዮሐንስ ያየው ራእይ ነው ለእኔ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ። ምክንያቱም ለዳንኤል የነገረው ነገር አለ። ስለዚህ ምን አለ ዮሐንስ? ለእኔም የሁለቱም በረከት በእናንተ ላይ ይደረግ። ለእኔም ይላል መልአኩ ነው። ምን አለ? ዘመኑ ቀርቧልና የዚህን መጽሐፍ ትንቢት ቃል በማህተም አትዝጋው። እዚህ ምን አድርገው? አትዝጋው። እዚህ ምን አድርገው? ዝጋው። እዚህ ለምን የሚዘጋው? እስከ መቼ? እስከ ዘመኑ ፍጻሜ ድረስ ምን አድርገው? ዝጋው። እዚህ ግን ዘመኑ ቀርቧልና የዚህን መጽሐፍ ትንቢት በማህተም ምን አታድርገው፣ አትዝጋው። አመፀኛ ወደፊት ያምፅ፣ ኩሱም ወደፊት ይርከስ፣ ጻድቁም ወደፊት ጽድቅ ያድር፣ ቅዱሱም ወደፊት ይቀደሳል። ዳንኤልን ዝጋ ዮሐንስ ክፈት አለው። ለምን ዳንኤልን ዝጋ ነው እስከ ስምንተኛው ሺ ዮሐንስ ክፈት አለው፣ ስምንተኛው ሺ ደርሷል። ያለ ፍጻሜ መጨረሻው ላይ የሚሆነውን ባህሪ ነው የምናየው። ስለዚህ ዝጋው በእንግሊዝኛ ያለው ቃል ነው። ይህም ተመሳሳይ ነው ከቅድሙ ጋር አሁን ወደዚህ እንምጣ። ሁላችሁም እስቲ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለትን አንብቡ። መገላበጥ ትችላለህ። ስንት አውሬ ስንት አውሬ ከየት ወጣ? ስንት ቀላለው? ስንት ራሶች አሉት? ስንት ራሶች አሉት? ስንት? አስር ራሶች ስንት አሉት? ሰባት ራሶች አሉት። በቀንዶቹ ላይ ስንት ዘውዶች አሉ? ቀንዶቹ ላይ ስንት ዘውዶች አሉ? ራሱ ላይ ምን አለ? ራሱ ላይ ምንድን ያለ? የስድብ ስንት ያየውን አውሬ ምን ይመስል ነበር? ነብር ብዙ horror ፊልሞች አይታቸዋል። በአሁኑ ሰዓት ዥንጉርጉር ናቸው ሰዎቹ። ብዙ የ horror ፊልሞች ታው ፊታቸው ላይ የተዥጎረጎረ ሰዎች አላያቸው። horror ፊልም ብዙ አታው ወይም የ science fiction ያያችሁ ሰዎች የላችሁ። ያየው አውሬ ምን ይመስል ነበር? ለምን እግሮቹ እንደምን አይነት እግሮች ናቸው? እንደ ድብ እግሮች። አፉ እንደምንድን ነው? እንደ አንበሳ። ዘንዶ ኃይሉና ዙፋን ሰጠው። ማን ነው ዘንዶ? ከባህር የወጣው አውሬ። ማን ነው ከምድር የወጣው አውሬ? ከባህር የወጣ አውሬ የተባለው ማን ነው? ሐሳዌ መሲህ ነው። መሲህ ማለት ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ማለት ነው። መሲህ አዳኝ ማን ነው? መሲህ ኢየሱስ መሳያ መሲህ ኢየሱስ ነው። ሐሳዊ መሲ ማለት ደግሞ ሐሰተኛው ኢየሱስ ነው። በእንግሊዝኛው አንታክራይስት ደፎርስ መሳያ የሚባል ማለት ነው። አሁን ይህ ከባህር የወጣ አውሬ የተባለው ማን ነው? ሐሳዊ መሲ ነው። ከባህር የወጣ የተባለው ለምንድን ነው? ባህር ይነቃነቃል አረለ ባህር የረጋ አይደለም። ገና ስልጣኑ መንግስቱ አልጸናም። ትውልዱ ከነገደ ኤሳው እና ከነገደ ዳን ነው። ታሪኩ እንዲህ ነው። እናቱ ከነገደ ዳን የሆነች አንድ ሴት ነበረች። በመጨረሻው ዘመን የሚሆን ታሪክ ነው ወደፊት እቺ ሴት ከሚያምን ወገን አይደለችም። አላማ አይናት በአረቢ ስፍራ በማያምኑ ቦታዎች ላይ ሴቲቱ በዛ ሁል ጊዜ ዝም ብሎ ለሆነ ዓለም ጸሎት ታደርጋለች። አንዳንድ ሰዎች ጸሎት ሲያደርጉ ለማጸሎት ጸሎት እንደሚያደርጉ ታውቃላችሁ? ለ universe secret የሚል መጽሐፍ ያነበበ ሰው አለ? secret የሚል መጽሐፍ ያነበበ በጣም አንድ ጊዜ በጣም በአለም ላይ በጣም ነበረ መጽሐፍ ስለ law of attraction እንዴት ሰው ሀብታም እንደሚሆን እዛ ላይ ሰዎች ለምን እንደሚጸልዩት ለ universe ነው የሚጸልዩት። ዝም ብሎ ለእግዚአብሔር አለ ዝም ብሎ ይጸልያሉ። የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ኦፕራ ትጸልያለች፣ ግን ለእግዚአብሔር አትጸልያለች። ሁሉም መንገድ ወደ አንድ አቅጣጫ ይወስዳል ብላ እንደተናገረችው ማለት ነው። ስለዚህ ለ universe መጸለይ አለ። ታይለር ፔሪ የሰራው አንድ ፊልም ላይ አለ። ሴቲቱ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብላ universe እያለች ትጸለያለች። እና ይመጣና ለ creator ነው መጸለይ ያለብሽ እያለ ሲያስረዳት ያታል። ዘመኑን ነው የሚያሳየው። እቺ ሴት ከነገደ ዳን የሆነችው ዝም ብላ የምትጸልይ ነች። በዛ ዘመን ግን ሐሰተኞች ነቢያት ይነሱና እች ነች መሲህን የምትወልደው ይሏታል። መሲህን የምትወልድ እች ነች ይሏታል። አውሬ የምንለው እኛ ነው አውሬ ያለው ኢየሱስ ነው። አውሬ ያለው ቅዱስ ዮሐንስ ነው። እሱ ግን አውሬ ነኝ ብሏል የሚመጣው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ያለው ቅዱስ ጳውሎስ ተደረገ። እንደዛ ብሎ ነው የሚመጣው። እችን ሴት ያሞጋግሷታል። ምን ይሏታል? ግን አንድ ታሪክ ይከሰታል። አንድ ቀን ከአንድ ከነገደ ኤሳው የሆነ ሰው መጥቶ ከክብር ያሳንሳታል። ነው ጊዜ ትጸንሳለች። የሐሰተኞች ነቢያት በዓለም ይረጩታል። ድንግል በድንግልና ጸነሰች ብለው ይወራል። እሷም ትዕቢት ያድርባት ሰይጣን ያድርባትና አዎ በድንግልና ጸነስኩ ትላለች። ስትወልድ ያ አድጎ ነው የመጨረሻው ሐሳዊ መሲህ የሚሆን መቼ ዘመኑ ቀርቧል ግን ምስጢራዊ አሰራር አሁንም አለ። ትውልዱ ከነገደ ዳንና ከነገደ ኤሳው ነው። ያየሁት አሁን የምን ይመስል ነበር መልኩ? ነብር አካሉ ቆቅቻ ያለው አንድ አይኑ የተጨፈነች ነች። አንድ አይኑ ደግሞ ትልቅ ሆኖ የደም መስመር የሰረበው የታችኛው ከብተሩ ትልቅ ነው፣ ለበናም ነው። አፉ ያልበሳ ይመስላል። አውራጣቱ ጠማማ ሆኖ እግሮቹ እንደ ድብ ሆኖ ጸያፍና ወለፍ ነው። ይሄ ነው የመልክ ቁመና። ቅድም እንዳልኳችሁ ዥንጉርጉር ነገሮች በአብዛኛው የ science fiction ላይ መታቸው ወይም አንድ አይናቸው እንደዚህ ያሰሩ ሰዎች ታያላችሁ ፊልም ላይ ብዙ ጊዜ የተለመዱ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ ባለፈው የተሰራ አንድ ፊልም አለ ስለ ቶር ነው ይመስለኛል። እዛ ላይ የሚሰሩ ሰዎች አሉ። ሳሙኤል ጃክሰን የሚባል ሰው አንድ አይሉና ሰው የሚሰሩ ሰዎቹ እንዳጠሏቸው ጠቅሳቸውን ሰዎች ምሳሌ ነው የምነግራቸው። እና አውሬው ያን አይነት ምልክት አስር ቀንዶች አሉት ማለት በሱ ዘመን የሚሾሙ አስር ባለስልጣናት ናቸው። ስንት ራሶች አሉት? ሰባቱ አጉራት ይከተሉታል አለ ስንት ራሶች አሉት? በሱ ዘመን መጀመሪያ እውቅና የሚሰጡት አምላክ ብለው worship የሚያደርጉት ሰባት ሀገሮች ናቸው። ሰባቱ ራሶች ማን ማን ናቸው? ፋርስ፣ ባቢሎን፣ ጽር ሜዶን ግብፅ፣ ሮምና እስራኤል። ጽር ማን ነው? ግሪክ። ጽር ግሪክ ነው። ሮም ጣሊያን። ፋርስ የኢራን ግዛት፣ ባቢሎን የኢራቅ አካባቢ፣ ሜዶን በዛው መሀል ያለውን ይዞ የሚሄድ ነው። እስራኤል እስራኤል ናት። ስንት ናቸው እነዚህ ሀገሮች? ሰባት ናቸው። መጀመሪያ ለአውሬው እውቅና የሚሰጡት ሰባት ራሶች አሉት ማለት እነዚህ ሀገሮች ናቸው እውቅና የሚሰጡት መጀመሪያ ቀደማ ነገር ብያችሁ ነበር ስንት ራሶች አሉት ለሞት እንደታረደ ሆኖ የነበረው ስንተኛው ነው አንዱ ለሞት የሆነው ቁስል ምን ሆነለት ተፈወሰ እሱን ቃል ያለ ሌላው ሰባት ራሶች ከዚህ ውስጥ እንግዲህ አንዱ የታረደ ሆኗል ግን ይፈወሳል በአውሎ ዘመን ቀጥሎ ያሉት ምንድን ናቸው በእሱ ጊዜ የሚሰሩ ሰባቱ አርእስተ ኃጣውእ ናቸው። በአሁኑ ዘመን ህጋዊ የሚሆን ወይም ስምንተኛው ሺ የምንለው መጨረሻ አሁን ያለንበት አባቶቻችን ስምንተኛው ሺ ስምንተኛው ሺ እያሉ እንዲህ ይሆናል እንዲህ ይሆናል ነው የነገሩን። ሰባቱ አርስተ ሀጣው ይሰራሉ። ምንድናቸው ሰባቱ አርስተ ሀጣው አንድ በአንድ እነዚህም ትነግሩኛላችሁ። አንደኛ ኃጢአተ፣ ሁለት ቅትለተ አቢል ሶስት ጥቅመ ሰናዖር አራት ኃጢአተ ሰዶም አምስት ኃጢአተ እስራኤል ስድስት ቅትለተ ዘካርያስ ሰባት ሞቶ ለእግዚአብሔር ሰባቱ አርስታጣ ሰባቱን ሀገሮች አይታቸዋል። ሰባቱ አርስታጣ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ሰባቱ ምንድን ናቸው ግን በአውረ ዘመን ይሰራሉ። ይሄ ትርጓሜ አባቶቻችን ያስቀመጡት ነው። አሁን እየነገርኳቸው አሉት እወቁት። መንፈስ ቅዱስ በኔ በእናንተ ላይ ይደር። በአውሬው ዘመን እነዚህ ሰባቱ ህጋዊ ነው የሚሆኑት። አንደኛው የማኃጢአት ነው። የአዳም ኃጢአት ምንድን የአዳም ኃጢአት አምላክ ልሁን ማለት አይደለም። እሷ ላይ ወደቀው አምላክ ልሁን ማለት በስምንተኛው ሺ ወይም በአውሬው ዘመን ይሆናል የተባለ ሁለት ቅትለተ አቤል አቤልን ታውቁታላችሁ። ዘፍጥረት አራት ላይ ወንድሙ አይደለም የገደለው ወንድም ወንድሙን ገሎት የለም በዛ ዘመን ወንድም ወንድሙን ይገላል። እናት ለልጇ አስራራ አፖርሽን ሌጋል ይሆናል። ትናንትና የነገርኳቸው ፓረንት ጉድ የሚባል ድርጅት አለ እዚያ አለ የዛ ድርጅት መሪ እንደውም ቀርባ ገለጻ ሰጥታለች። በፍጹም ሽል donate አናደርግም ብላለች። ትልቁ ድርጅት የተከሰሰው ግን ሽል donate ያደርጋል። ውርጃ ከተፈጸመ በኋላ የት ነው የሚሄደው? ሽሉ ወዴት ነው የሚሄደው? አንዳንድ ሰዎች ምርምር አድርገው ባገኙት ምግብ ውስጥ የሚገባል፣ ሜካፕ ውስጥ የሚገባል። በአብዛኛው ሴቶች ናቸው ሜካፕ የሚቀቡ። ምግቡም ውስጥ ሰው የሚመገብ ውስጥም እንደዚያ ነገር አለ። 11 ሰዓት የፈጀ የ congress discussion ዩቱብ ላይ አለ። 11 ሰዓት ነው አለማችን ዓለማችን ወዴት እየሄደች እንደሆነ ያስደነግጣል። ለዚህ ነው አባቶቻችን ስምንተኛው ሺህ ሳይገባ ውሰደን ሁሉ ሲሉ የነበሩ። አንዳንዶቹ ይሄን ነገር ልክ አይደለም፣ ከሊቀመንበሯ ጀምሮ ልክ ተብሏል። አንዳንዶቹ ደግሞ ፈንድ ከት ማድረግ አለብን ይላሉ። ምንድን ነው? ብዙ በጣም ብዙ ነገር አለ አንድ ነገር ነገራቸው። ሰው በህመም ወይም በተለያየ ምክንያት ሊያስወርድ ይችላል። እናትና አባት ይሄን ሊፈጽሙ ይችላሉ። ይሄን በመፈጸማቸው ግን ኃጢአት ነው ኃጢአት አለ ኃጢአት ነው። ይቅር በለኝ ቢሉ እግዚአብሔር ይቅር አይልም ይላል ይላል። ጥርጥር አላችሁ? ይቅር አይልም እግዚአብሔር ይላል። ማሪ ነው። ይሄን ግን አስተሳሰቡ ምንድን ነው? በስምንተኛው ሺ ልክ ነኝ ነው ልክ ነኝ። ይሄ ሰው ሊያጋጥመው ይችላል። እግዚአብሔር ይቅር ነው። በንሳ ያጥበዋል። ይቅር በለኝ ሲለው ይቅር ይሄ አስተሳሰብ ግን በዌስተርኑ አለምና ይልቁንም አሁን ምስጢራዊ አሰራር ውስጡን ይሰራል ብሎ ብርሃን አለም ጳውሎስ እንደነገረን ይሄ አስተሳሰብ ብዙ ሰዎች መብቴ ነው ነው የሚሉት መብቴ ነው። ስለዚህ ከመብት ጉዳይ ያውታል በአውሎ ዘመን ህጋዊ ከሚሆኑት አንዱ እሱ ነው። ግንበ ሠናው ዘፍጥረት 11 ላይ ሌላ ዓለም ላይ መኖር ነው። አሜሪካ ለምንድን ነው ቬነስ ላይ የሚሄዱት? ጨረቃ ላይ ለምን ሄዱ? ራሻዎች ለምን የሚሮጡት? ስ ለምን የሚሞክሩት? እንደውም ማርስ ላይ ወደፊት በኦክሲጅን ባለው ነገር ውስጥ ወደ 8 ሰዎች ሄደው ለመኖር የሚል ነበር። በጣም controversial ሆኖ አንድ ጊዜ ተነስቶ ነበር። የውሃ ቦታም አግኝተናል የሚል ምልክት አለ። ለምን ምድር በሆነ ነገር ልትጠፋ ትችላለች። ስለዚህ ሌላ ዓለም ላይ የመኖር ጉዳይ ባለፈው ስቴፈን ሆኪንስ ሞተ። ሰምታችኋል? ስለ ስቴፈን ሆኪንስ ታውቁታላችሁ? በሰባ ስድስት ዓመቱ የሞተው ዊልቸር ላይ ያለው ሰውዬ የእንግሊዝ መንግስት ከልዩ ፍጡራን ጋር ግንኙነት ያለ ብሎ ይፋ ነው። እየሰማችሁ ነው ሁላችሁ? የእንግሊዝ መንግስት ከልዩ ፍጡራን ጋር ምን ጀምር ያለዋል? የመረጃ ልውውጥ ጀምር ያለዋል እንደዚህ ያለ እንዴ? ስቴፈን ሆኪንስ ምን ይላል? በሌላ ዓለም ላይ ያሉት ከእኛ በላይ የሰለጠኑ ናቸው። ከእኛ በላይ የሰለጠኑ ስለሆኑ ስለማንችላቸው ይቅርብን፣ ከእነሱ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት አናድርግ ብሎ ይሄን ነገር ለእንግሊዝ መንግስት ተናግሮ ስለዚህ የመረጃ ለውጥ የመረጃ ለውጥ የመረጃ ለውጥ ብዙ ነገሮች አሉ። እንደው ብዙ ጊዜ የታሰብ የነበረው ሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት ላይ በአውሮፓውያን ብዙ ነገር ይገናኛል ተብሎ ከዚህ በፊት የተሰራ science fiction ም ነበረ ስፔስ 1999 የሚል እኛ ልጆች ሆነንም እናየው ነበር movie እሱ አሁን ታልፏል። እሱ movie ብታዩት አሁን old ነው ታልፏል እሱ በሌላ ዓለም ላይ የመኖር አስተሳሰብን ብዙ ነገሮችን እያዩ ነው ያሉት። ለምን ምድር ትጠፋለች፣ ምድር ታልፋለች የሚል ይህ አስተሳሰብ ግን አያዛልቅም። መጽሐፍ ቅዱስ ተዉ ነው የሚለው። ይህን አስተሳሰብን አባቶቻችን ሲገልጹት ጥቅመ ሰናቆር ብለውታል። የባቢሎን አስተሳሰብ ነው በሌላ ዓለም ላይ ልኑር ማለት። በአውሬው ዘመን ግን ይፈጸማል። በስምንተኛው ሺህ መጨረሻ ላይ ግን ይፈጸማል። ተመልከቱ፣ ይፈጸማል። ቀደም እንዳለው ስምንተኛው ሺህ ክርስቶስ ይመጣበታል ሳይሆን አልጫ የሆነ ዘመን ይሆናል። ኃጢአት የነገሰበት ይሆናል። አርስታጣው ይነግሱበታል። ክፉ ዘመን ይሆናል። ከዛ ሲበዛ ግን የምንሄደው ወዴት ነው? ወደ መጨረሻው ላይ ይመጣል። ስለዚህ ጥቅመ ሰናዖር በሌላ ዓለም ላይ የመኖር ሀሳብ ኃጢአተ አዳ ኃጢአተ ሰዶም ይቅርታ ኃጢአተ ሰዶም አራተኛው ዘፍጥረት 19 ላይ ያለው የሰዶም ኃጢአት ማለት ተመሳሳይ ጾታ ርኩሰት ወንድ ከወንድ ሴት ከሴት ጋር ብቻ በአውሬው ዘመን ህጋዊ ይሆናል። በአውሬው ዘመን ህጋዊ ይሆናል። ድሮ የምደነግጡበት ነገር አሁን አደነግጡ እየለመዳችሁት እየመጣችሁ ነው። አሁን ድሮ ምስል በስመ አብ ይባላል የምንለው አሁን በአይናችን እያየ ነው። አባቶቻችን ደግሞ ይህንን ሳያዩ ስምንተኛዎች ላይ ይሄ ይሆናል ብለው ነግረዋቸዋል። ምን እንደሚከሰት ነግረዋቸው ዲትሮይት ላይ የተሰራ የሴጣን ምስል አለ ዲትሮይት ላይ የተሰራ የሴጣን ምስል ልክ ምርቃቱ ሲካሄድ ወንድ ከወንድ ነበረ ሲሳሳሙ የጀመረው ለአለ ሆሞሴክሽዋሊዝም ሌዝቢያኒዝም ሰው ይሄንን ድፍረት ሲሰራ ልክ ነህ ነው የሚለው የምዕራቡ አስተሳሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ልክ አይደለም ነው። እግዚአብሔር ሲፈጥር ወንድና ሴት አረገ ነው አለቀ። ወንድና ሴት አረገ። ከዛ ውጭ እንደውም ጌታ ሲያስተምር ማቴዎስ 19 ቁጥር 3 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ያጣመረውን ማንም እንዳይለ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው። ይሄንን የወንድና የሴት ግንኙነት ማንም እንዳይለውጠው ሮሜ 1 19 ላይ የተጻፈ ቃል አለ። ያ ቃል ምን ይላል? ወንዶች ለባህሪያቸው የሚገባውን ከሴቶች መገናኘት ትተው በተመሳሳይ ጾታ ቀለጡ ነው የሚለው። በኃጢአት እርካታ የለውም፣ መቅለጥ ነው። ሴቶች በተፈጥሮ የሚገባቸው ከወንዶች ጋር መገናኘት ትተው እርስ በርሳቸው በተመሳሳይ ጾታ በፍትወት ቀለጡ። ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁም ይላል። ይህንን በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካን ሀገር ሲተረጎም በተለያዩ ፓስተሮች ወይም ደግሞ በ theological school በተለያዩ religion institution uh, ይሄ ቃል ሲተረጎም nature ተፈጥሮ የሚለው culture custom ተብሎ ተተርጉሟል። ሰማችሁኝ ያልኳችሁ ተፈጥሮ ካልቸር የሚለው ባህል ብሎታል። ባህል ነው እንጂ ይፈቀዳል። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚወስዷቸው። እግዚአብሔር የሚካድበት ዘመን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኃጢአት የሚነግስበት ሚስጥር አሰራር ይሰራል። ይሄ ነው የአውሬው አንዱ ስብከቱ ነው። ተመልከቱ። ሰባቱ እነዚህ ቀድመው ነው የተነገሩ። ስምንተኛው ሺህ የሚሉት አባቶች ዝም ብለው አይደለም። ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምንም ዝም ብላ የምትናገረው ነገር የለም። የተጻፈ የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ገና እናየዋለን ውስጡ ስምንተኛው ሺህ ነው። ኃጢአተ እስራኤል የእስራኤል ኃጢአት ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን መግደል፣ አለመቀበል። በስምንተኛው ሺህ ክርስቶስ ከሰው ልብ ሁሉ ይወጣል። ከዚህ በፊት ነግሬያቸው እንደሆነ ላቅም ሃርቫርድ ውስጥ አንድ discussion ነበር። ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ አለም የሚቀበለው ኢየሱስ መስራት አለበት። አለም የሚቀበለው አሁኑ ያ የመጣው ኢየሱስ ክርስቲያኖች ናቸው የሚቀበሉት፣ ሌሎቹ ብዙ አይቀበሉትም። አለም የሚቀበለው አንድ ኢየሱስ ያስፈልገናል። ይሄ ኢየሱስ ምን የሚሰብክ ሲባል እነዚህን የሚሰብክ ነው። ወደፊት አለም የሚቀበለው ኢየሱስን ማምጣት አለበት በጣም የሚገርም ነው። ምድር ላይ ያለ ኃጢአተ እስራኤል ክርስቶስ የመካድ አስተሳሰብ ነው። ስድስት ቅትለተ ዘካርያስ ዘካርያስ እንዴት እንደተገደለ ታውቃላችሁ? የወዳ ሄሌ ዘካርያስ አለ። የዮሐንስ አባት የኤልሳቤጥ ባለቤት ዘካርያስ አለ። ሁለቱንም ገለዋቸው የሞቱት መቅደስ ውስጥ ነው። ይህም ዘካርያስ የተገደለው በወጉት በጦሩ ያንን ይዞ ህፃኑን ይዞ መቅደሱ ላይ ሄዶ ወደቀ። ማቴዎስ 23 ላይ ደሙ ይደርስባቸዋል ይላል። ዘካርያስ ቄስ ነው። ዘካርያስ ካህን ነው። ስምንተኛው ላይ ዘጠነኛው ላይ ወይም አሁን ያለንበት ዓለም ላይ እውነተኛ ካህን ታጣላችሁ። አድርባ የሆኑ ካህናት ይኖራሉ። ለሆን የሚያድሩ ካህናት ይኖራሉ። ለምድራዊ መንግስት የሚገዙ ካህናት ይኖራሉ። በጣም አስቸጋሪ ሰዓት ይሆናል። የተመረጡ ቅድም እንደተባለው ጥበበኞች ይኖራሉ፣ ግን አብዛኛውን ጊዜ አድርባዮች ይሆናሉ። ቅጥረተ ዘካርያስ ካህናት አይኖሩም። እውነተኛ ካህናት ይጠላሉ፣ የሐሰት ካህናት ይነግሳሉ። ገባችሁ? ቅጽበተ ዘካርያስ እንደውም ምእመናን በአንዳንድ ቦታዎች ላይ ካህን መቃብር ቦታ ሄደው አባቴ ይስጡኝ ይላሉ። ካህን አያገኙ ሰው ንሳ መግባት እንኳ የሚፈልግ አያገኘ የሐሰት ካህናት ይሰለጥናሉ። ተጽፏል፣ ተቀምጧል። የተጻፈውን ነግራችኋል። ስምንተኛው ሺህ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሰባተኛው የአውሬው ራስ ሞተ ወልደ እግዚአብሔር ነው። የክርስቶስ ሞት ነው። ቅድም ነገር ብያችሁ ነበር። ስንት ራሶች አሉት? ከሰባቱ ራሶች አንዱ ምን ሆኖ ነበር? እንደታረደ ሆኖ ነበር። ከዛስ ተፈወሰ የሚል ቃል ሰምታችኋል። መልካም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ይቀጥላል። ኃይል ማን ነው የሚሰጠው? እነዚህ ነገሮች ወሳኝ ናቸው። ኃይል ብቻን ስልጣን፣ ልብ በሉ ፓወር ሲት ኤን ኦቶሪቲ ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ለዘንዶ ለአውሬው ስልጣን የሚሰጠው ማን ነው? ዘንዶ ነው። ዘንዶ ማን ነው? ዘንዶ ምን ያደርጋል? ኃይል ዙፋን ትልቅ ስልጣን ይሰጠዋል። ለማ ከባህር ለሚወጣው አውሬ ማነው ዘሎ ዘንዶ ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ፣ እርሱም የቀደመው እባ ዘንዶ ሰማይ ሰልፎ ነው ብሎ የሚነግረን ራዕይ 12 ቁጥር 7 ነው። ሚካኤልና መላእክቱ ዘንዶ ተዋጉት። እሱ ዲያብሎስ ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ የቀደመው እባብ ዘንዶ እሱ ነው። ስለዚህ ለአውሬው ስልጣን የሚሰጠው ማን ነው? ዘንዶ ነው። ኃይል፣ ዙፋን፣ ስልጣን እነዚህ ነገሮች ናቸው ዓለም የሚያስጨንቀው። አሜሪካ የሚጨንቀው ለዚህ ነው። ቻይና የሚጨንቀው ለዚህ ነው። ሁሉም የሚጨንቀው ለዚህ ነው። ምድራዊ የሆኑ ኃላፊ ጠፊ፣ ሁሉም ከንቱ የሆነ ይሄ ቃል ይታያቸው አላሉ። አንብቡልኝ ሁላችሁ መልካም። ስንት ራሶች ነው ያሉት? ሰባት። ቅድም አይተናል አላሉ አንደኛ ሰባት ሀገሮች አስታውሳችሁ፣ ሰባት ሀገሮች። ሁለተኛ ሰባት ኃጢአቶች። ከነዛ ውስጥ አንዳንዱ ምን ሆኗል ማለት ነው የታረደ ነበረ። በአሁኑ ዘመን ግን በስምንተኛው ሺህ ወይም በመጨረሻው ዘመን ምን ይሆናል? ይፈወሳል። ሰባት ራስ አቻሉት ከሰባቱ ራሶች አንዱ ነው። የመጀመሪያው ከኃጢአት ስንወስድ ኃጢአት አዳም ነው። ከሰባቱ ራሶች አሉ ከኃጢአት ነው። ኃጢአት አዳም ምንድነው ብያችሁ ነበር። እኔ ምን ልሁን ባይነት ነው ብያችኋለሁ። አምላኩም ባይነት። ስለዚህ አውሬው እኔ አምላክ ነኝ ይላል። ስለዚህ እንደገና ኃጢአቱ ይሰራል። ተፈወሰ ማለት እንደገና ኃጢአቱ ይሰራል። ሁለት ሰባት ሀገሮች ነበሩ። ከሰባቱ ሀገሮች ውስጥ አንዱ እንደታረደ ሆኖ ነበር ማለት ማ እስራኤል። በአውሎ ዘመን ግን ምን ይሆናል? ትፈወሳለች አይደለ? ምን ማለት ነው? እስራኤል በአውሎ ዘመን መፈወስ የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ምን ይላል? ክብር ምስጋና ይግባውና ምሳሌውን ከማተማ ከበለስ በለስ የተባለችው እስራኤል ናት። ምንድን ነው የምንማረው? ጫፏ ሲለሰልስ፣ ቅጠሏ ሲያቆጠቁጥ፣ ያን ጊዜ በጋ የቀረበ ታውቃላችሁ። እስራኤል መንግስት ስትመሰረት ፍጻሜው መጨረሻው ለመታወቁ ይሄንን ስታዩ እናንተ ክርስቶስ በደጅ እንደቀረብ እወቁ። መቼ? እስራኤል በለስ ስታቆጠቁት መንግስት ስትመሰረት ይሄ የተጻፈው ያኔ ነው። በለስ ዘይቤ ቤተ እስራኤል ሙቱ ፈጠንኩባችሁ ወይስ እየገባችሁ ነው? እየገባችሁ ነው? እየተከተላችሁ ነው? ስንት ራሶች አሉት? ከሰባቱ አንዱ ምን ሆኗል? የታረደው ሆኖ ነበር። በአውሎ ዘመን ምን ሆነ? ተፈወሰ ማለት አንድ ኃጢአተ አዳም ነበረ። እኔ አምላክ ልሁን ማለት ባይነት። ስለዚህ በአውሎ ዘመን አምላክ ልሁን ይላል ራሱ አውሬው። ሁለት እስራኤል ናት። እስራኤል መለስ ተብላለች። በአሁኑ ዘመን መንግስት መሰረታለች። አበው የነገሩን ይሄንን ነው። የእስራኤልን ዘመን ላሳያችሁ፣ እንዴት እንደታረደች፣ እንዴት እንደተፈወሰች ላሳያችሁ። በአስራ ሰባተኛው ቅድመለተ ክርስቶስ እና አብርሃም እና ይስሐቅ እና ያዕቆብ በእስራኤል መሰረቱ። በአስራ ሶስተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ከግብፅ ወጥተው ወደ እስራኤል ደረሱ። በአንድ ሺህ ዳዊት ኢየሩሳሌምን ዋና ከተማ አደረገና መሰረታት። መቼ? በአንድ ሺህ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ። በሰባት መቶ ሀያ ሁለት አሶራውያን መጥተው ሁለቱ ነገድ ብቻ ሲተርፉ አስሩን ነገዶች ጠርገው ወሰዷቸው ከዳዊት ሶስት መቶ ዓመት በኋላ አሶራውያን መጥተው ሁለቱ ነገሮች ብቻ ሲቀሩ አስሩን ነገሮች ይዘዋቸው ሄዱ። ያኔ ትላንት መምህር ነሚያ እንደነገረን ሰመርና ሰማሪያ ብለው ከባቢሎን ጋር የተካለሱት መጥተው ሰማሪያን የመሰረቱበት ጊዜ ነው። በአምስት ሰማንያ ስድስት ባቢሎናውያን መጥተው ሁለቱን ነገር ወይ አስሩን ነገር ብቻ አለ በጠቅላላ አስራ ሁለቱን ነገር ኢትዮጵያዊው አቤሜሌክና የሌዊ ነገር ባሮክ ብቻ ሲቀር በጠቅላላ ባቢሎን ጠርገው ወሰዷቸው። የቀሩት ሌሎች ተረፍ የተባሉ ትንሽ ናቸው። እስራኤል ምን አይነት ህይወት እያሳለፈች ነው? ምን አይነት ሀገር እንደሆነች በሰባት ሀያ ሁለት የሆነ በአምስት ሰማኒያ ስድስት የሆነ እዚህ ጋር አንድ ታላቅ ክስተት ተከሰተ። ሶሎሞን የሰራው መቅደስ በዘጠኝ መቶ ሀምሳ አምስት አካባቢ እዚህ ባቢሎናውያን ፈረሰ። እሱን ነግራችኋለሁ። የሄለኒስቲክ የሲቪላይዜሽን ፔሪድ የተባለው የነ ታላቁ እስክንድር ከ536 እስከ 142 እስራኤልን ገዟት። አሶር ፈረሳት፣ ባቢሎን ደመሰሳት፣ እስክንድር ገዛት። እዚህ ከ63 ቅድመ ክርስቶስ እስከ 313 ይሄኛው AD ነው BC አይደለም። እስከ 313 ድረስ ሮማውያን እስራኤልን ገዟት። የት ነች? እስራኤል ግዛት ውስጥ። በዚህ ዘመን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ ለሰላሳ ሶስት ዓመታት አስተማረ። በሰባ AD ክርስቶስ እንደተናገረው መቅደሱ ፈረሰ። የትኛው መቅደስ? ዘሰከን ተምፐል የመጀመሪያው በ586 በባቢሎናውያን ፈረሰ፣ ሶሎሞን የሰራው ይሄ ደግሞ ዘሩባቤል የሰሩት በቂሮስ ድጋፍ የተሰራው ሁለተኛው መቅደስ ፈረሰ። ከ313 እስከ 636 እስራኤልን የቢዛንቲየም ግዛት ነበረች። እስራኤል መንግስት የሆነችው የዛሬ 60 ዓመት በፊት በ614 ፐርሻን ኢንቬዥን በመሃል መጣ። መስቀሉ የተማረከው በዚህ ጊዜ ነው። ከ14 ዓመት በኋላ ቆስሬ ህርቃብ ዘምቶ ቆስሬ እንድላ አድርጎ መስቀሉ መልሷል። ይሄ ሌላ ታሪክ ነው፣ ልውሰዳችሁ ከ636 እስከ 1099 አረብ ነው የገዛት እስራኤል። በ691 የመጀመሪያውና ሁለተኛው መቅደስ በነበረበት በኢየሩሳሌም Dome of the Rock የሚባለው በካሊፍ አብደልመሊክ መቅደሱ ስፍራ መስጊድ ተሰራበት። መቅደሱ የነበረበት ስፍራ መስጊድ ተሰራበት። ያውም ሁለት መስጊድ ዶሞፍ ደራክና አልአቅሳ የተባለው መስጊድ የመጀመሪያውና ሁለተኛው መቅደስ የነበረበት ላይ ተሰራ። እስራኤል አገር አልነበረችም ጭራሽ። አረቦች ገዟት። መቅደስ ተሰራ። መቅደሱ ስፍራ ላይ መስጊድ ተሰራ። ከ1099 እስከ 1291 እስከ 13ኛው ክፍለ ዘመን ክሩሴደሮች ኢየሩሳሌምን እንደገና መጥተው ከእስላሞችና ከአረቦች አስለቅቀው ያዟት። ከ1291 እስከ 1516 ማምሉክ የተባለ ኪንግደም እስራኤልን እንደገና ገዛት ከክሩሴድ። ከ1517 እስከ 1917 ድረስ ቱርኮች እስራኤልን ገዟት፣ የ Ottoman Empire። ይሄ ሁሉ ሲሆን የአይሁድ ህዝብ ተበትኗል። ለምን? ክርስቶስን ሲሰቅሉ ደግሞ በእኛና በልጆቻችን አለቀ። ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል ያላቸው ትዝ ይላችኋል። ጌታ አለቀ። ሁለቱም መቅደስ ፈረሰ። አሁን እስራኤል መቅደስ የላቸውም፣ ካህን የላቸውም፣ መስዋዕት የላቸውም። ዝም ብለው ነው የሚሉት። መቅደስ የላቸውም፣ መስዋዕት የላቸውም፣ ሰዊ ሊቀ ካህናት የላቸውም። የ Ottoman Empire እንዳበቃ በወልድ ዋር ጊዜ ብሪቲሽ እስራኤልን ገዛች በ1918 እስከ 1948 የዛሬ 60 ዓመት በፊት ስቴት ኦፍ ስሪያ የተመሰረተው ሜ 14 1948 ነው። እስራኤል መንግስት የሆነችው ይሄ ሁሉ አሁን የነገርኳቸው ሲፈራረቁባት ለዚህ ሁሉ ዘመን መንግስት የሆነችው ሜ 14 1948 ነው። ከብሪቲሽ ወጥተው ነፃ አገር ሆና የእስራኤል ሀገር ተብሎ በዓለም ላይ የተመሰረተው በ1948 ነው። ከራሶቹ ለሞት እንደተረደ ሆኖ አንዱናየው ለሞት የሆነ ቁስል ተፈወሰ። ምድሩ ሁሉ እየተከተለ ተደነቀ። ስለዚህ እስራኤል መንግስት መሰረተች። ከራሶቹ አንዷ እስራኤል ስለሆነች ተፈወሰች። ሁለት ኃጢአት አዳም አምላክ ልሁን ባይነት ነበር። ራሱ አውሬው እኔ አምላክ ነኝ አለ። ከዚህ በመቀጠል ከታየ ስለ ሶስተኛው መቅደስ እንድናወራ ፈልጋለሁ ስለ ሶስተኛው መቅደስ መጀመሪያ አንድ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ልምጣ። የመጀመሪያው መቅደስ በ957 በሶሎሞን ተሰራ። በ586 በባቢሎን ፈረሰ። በአምስት አስራ አምስት በነ ዞሩባቤል ተሰራ። በሀያ ብሔሮስ ታደሰ። በሰባ መቅደሱ ፈረሰ። አሁን መቅደሱን እናመጣላችሁ ለምን ነው? ቅዱስ ጳውሎስ ያለው ቃል ትዝ ይላችኋል። አመፅ ሰው ይመጣል አውሮ ያለው ሲመጣ መቅደሱ ምን ይሆናል ያለ ይሰራል ነው ያለ አይደለም። በዛ ሰዓት መቅደሱ ይሰራል ነው ያለ። ስለ ሶስተኛው መቅደስ እስራኤላውያን የሚያስቡት ሀሳብ ነው። ስለ ሶስተኛው መቅደስ ስለ ሶስተኛው መቅደስ ይሄን ትንቢት ተመልከቱላችሁ ምን እንደሚል ስሙ ይላመል ተከተሉ መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይላል ስለዚህ እወቅ አስተውሉ ኢየሩሳሌምን መጠገንና መስራት ትእዛዙ ከሚወጣበት ጀምሮ እስከ እስከ መሲ ድረስ ሰባት ሱባኤና ስልሳ ሁለት ሱባኤ ይሆናል እርሷን በጭንቀት ዘመን ከጎዳናና ከቅጥር ጋር ከቅጥር ጋር ትሰራለች። እስከ መቼ ነው ግን የምትሰራው? እስከ አለቃው እስከ መሲህ ድረስ እስከ ኢየሱስ ስልሳ ሁለት ጊዜ ሰባት በኋላ መሲህ ይገደላል። ክርስቶስ ምን ይሆናል? ይገደላል። አንዳንድ ሰዎች ብሉይ ውስጥ ስለ ጌታ ትንቢት የለም ይላል። መሲህ ክርስቶስ ይገደላል። መቅደሱም የሚኖረው እስከ እሱ ብቻ ነው። በእርሱም ዘንድ ምንም የለም፣ ምንም ኃጢአት የለበትም። እንዲሁ ነው የገደሉት። የሚመጣውን አለቃ አሁን ሌላ የሚመጣ አለቃ አለ። ማነኝ የሚል መሲህ ነኝ የሚል እሱም ሲመጣ ከተማይቱንና መቅደሱን ያጠፋሉ። ጥጦስ ይሄኛው ጥጦስ ነው። መቅደሱን ያጠፋሉ። ፍጻሜው በጎርፍ ይሆናል፣ ይጠፋል። እስከ መጨረሻም ድረስ ጦርነት ይሆናል። ጥፋትም ተቀጥሯል። እስራኤል ከጦርነት አትወጣም በጠቅላላ። ቀጥሎ ያለው ግን የአውሬውን የመሲህ የሀሳዊ መሲህን ነገር ይነግራቸዋል። እርሱም ከብዙ ሰዎች ጋር ጽኑ ቃል ኪዳን ለአንዱ ሱባኤ ያደርጋል። እችን ልብ በሉ፣ ቃል ኪዳን ያደርጋል። ከማጋ እናጣለን። ጽኑ ቃል ኪዳን በሱባኤ ሁኔታ መስዋዕቱን ቁርባኑን ያስቀራል፣ አይኖርም። በርኩሰቱም ጫፍ አጥፊው ይመጣል። እስከ ተቆጠረው ፍጻሜ ድረስ መቅሰፍት በአጥፊው ላይ ይፈሳል። ቃል ኪዳን ያደርጋል። ርኩሰትን ያቆማል። ቅድም ስለ ምሳሌው ከበለስ ተማሩ እየተመለከት ነው። ይሄ ዘተምፕል ኢንስቲትዩት ስለ ሶስተኛው መቅደስ እስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌም ውስጥ ሙዚየም ውስጥ ሶስተኛው መቅደስ ተሰርቶ ሁሉ ነገር አልቆ ቁጭ ብሏል። ኢትዮጵያውያን በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው አንድ ነገር አለ። ይህም ታቦተ ጽዮን እርግጥ ነው ሁለተኛው መቅደስ ታቦት አልነበረው የእስራኤል የመጀመሪያው መቅደስ ላይ ነበር። በሁለተኛው ጊዜ ሄዷል ኢትዮጵያ። ግን የመቅደሱ ነገሮች ሁሉ ተሰርተው ኢየሩሳሌም ስትሄዱ ሙዚየም ውስጥ ተቀምጧል። ያም ለዓለም ሁሉ ሰላም ይሆናል ተብሎ የሚታሰብ ነው። ዘተምፕል ኢንስቲትዩት ዘተምፕል ኢንስቲትዩት ኢዝ ዴዲኬትድ ቱ ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ዘ ሆሊ ቴምፕል ኦፍ ጀሩሳሌም and the central role in fulfill and will once again fulfill in the spiritual well-being of both Israel and all the nations of the world. ለእስራኤል እሺ ኔሽንስ ኦፍ ለዓለም ሀገሮች ምንድን ነው የሚያደርገው መቅደሱ መሰራት The Institute's work touches, touches upon the history of the Holy Temple's past an understanding of the present day and the divine promise of Israel's future. The Institute's activities include education, research, and development. The Temple Institute's ultimate goal is to see Israel rebuild the Holy Temple on Mount Moriah in Jerusalem in according, accord with the biblical commandments. እስራኤሎች ሶስተኛውን መቅደስ ለመስራት ጨርሰዋል። አሁን አንድ ነገር አስተዋል። የእኛ አባቶች ስምንተኛው ሺህ የመከራ ይሆናል። በዛ ዘመን አውሬው ይነሳል። እንደነገሩን መቅደሱን ያሰራል መቅደስ ውስጥ አይገባም። ዮሐንስ እንደሚነግረ ቅዱስ ጳውሎስ ይረግጣል ቢልም ከተማይቱን ይረግጣታል ስለሆነ መቅደሱን ያለው። መቅደስ ውስጥ አይገባም፣ ፍጻሜ ይመጣበታል። ግን አይሁድ መቅደሱን እንሰራለን እያሉ ነው። እኛ ደግሞ ኢየሱስ ተወልዶ አድኖ ሄዷል ነው የምንለው። እነሱም ዘመኑ አልፎባቸዋል። ቁጥሩን እንኳ ቢቀንሱ አልፎባቸዋል። የእኛ አባቶች አውሬው ነው ያን የሚያደርገው። የዓለም ፍጻሜ ይመጣል፣ አሰተኛው ኢየሱስ ይገለጣል ይላሉ። አይሁዶች ደግሞ እውነተኛው ኢየሱስ ይመጣል፣ ያን መቅደሱ ይሰራል ብለው መቅደሱን ሰርተው ለዓለም ህዝብና ለእስራኤል ሁሉ የመንፈሳዊ ብልጽግናና በረከት የሚሰጥ ነው ብለው በእንዲህ መልክ አስቀምጠውታል። ራሳቸው ሲናገሩ ስለ ሶስተኛው መቅደስ ሰርተምፕል ራሳቸው አይሁዶቹ ምን እንደሚሉት ሁለት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱ እንድሰሙ ፈልጋል ከተቻለ ያቆን በረከት አሁን እንመለሳለን ወደዚህ ግን በኋላ ትንሽ አንድ ደቂቃ ላይ በቃ ልክ ይሄ እዚህ ሰዓት በረከት ድምፅ ካለው አለው ድምፅ እኔ እነግራቸዋለሁ። ጥሩ ጥሩ፣ በጣም ጥሩ። On the other side of this wall, the first temple and the second temple. They were destroyed. And the third temple, when the Messiah comes, will come here on the other side of the wall. And we're told that God's revealed presence never left these stones from the time of the temple to now. And that's what we feel here when we come here. God's revealed presence. It is the holiest place of the earth right now. The third temple is going to come right here. Okay? So, so without a doubt, we believe that There's no doubt. There's no doubt. Although most people today are convinced that the temples were located on the Temple Mount, That wasn't the case 1600 years ago. I told you in the 4th century the claim that rabbis were suggesting for the... Uh, ድምፁ በደንብ ተሰምቷችሁ እንደሆነ አላውቅም። እነዚህ ይናገሩ የነበሩ አይሁዶቹ ምንድን ነው የሚሉት? መሳያ ሲመጣ ሶስተኛው መቅደስ እዚህ ይቆማል፣ ያለ ጥርጥር ይቆማል ሶስተኛው መቅደስ ላይ ግን አሁንም ልብ በሉ፣ መስጊድ አለ፣ ዶም ኦፍ እና Al-Aqsa Mosque አለ። አውሬው ግን ቅድም ያልኳችሁ ቃል ኪዳን ያደርጋል በአንድ ሱባኤ ውስጥ አላልኳችሁ? ምንም ሆነ ምንም ሁለት መስጊድ ኖረ አልኖረም መቅደሱ ይሰጣል። እነዚህ የሚሉት ራሳቸው ያለ ጥርጥር ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ ላይ እስከምናይ ድረስ ነው፣ ያለ ጥርጥር ነው። ያ ቦታ ግን ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንዲህ ሊሆን ይቻላል ስንል አሁንም ጌታችን ከተናገረው ጋር ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይሆን አይቀርም ማየት ይቻላል። አሁን ቀጥለን የምናየው ደግሞ አምስተኛው ደቂቃ ላይ ከሰባተኛው ደቂቃ ላይ ነው። But still, thousands of people every day make their way to the Western Wall, widely believed to have once been parts of the actual temple complex. I gusto niyo rin of the Jews never believed to have once been parts of torched the entire city, and the second Jewish temple went up in flames. Since then, for nearly 2,000 years, there's been no Jewish temple standing in Jerusalem. But still, thousands of people every day make their way to the Western Wall, widely believed to have once been parts of the actual temple complex. Here, the Jewish people come to mourn the destruction of their temple. Here they can contemplate the many hardships they've endured throughout their history and pray for the return of the glory of their ancient past. No trees can be planted in the courtyard as long as the third and final temple remains unbuilt. After the destruction of the Jewish temple in 70 AD, the Jews never rebuilt a third temple during all those years. But why? I'm joined by Robert Mandelbaum, who's an eschatologist and Bible researcher. Robert, why was this? Why have the Jews never rebuilt their temple? Well, thanks for having me, Chris. It's great to be here. After 70 AD, the Jews were scattered throughout all of the world, and there came a time when Jews were not even allowed to live or visit Jerusalem. They wanted, of course, to rebuild their temple, and thanks to the Temple Institute, which is just behind us, all the plans are already made. The uh, sacrificial altar has been recently constructed. The priest's robes have been made. Pretty much everything is ready to go. Robert, help us understand, why is it so important to the Jewish religion to rebuild their temple? What is the significance of the temple to them? Well, Chris, there's many important reasons, but the primary reason, the number one reason, is the Jewish people do not believe their Messiah will arrive until that temple is rebuilt. So what's the problem? With everything set and ready to go, what's to stop the third temple being built? Well, the problem is that building you see over there above the western wall. Dome the Dome of the Rock. ከዚህ እንደገና ሲልቨር ሲልቨር ሌላ ሀሳብ መስጊድ የሚባላል ይሄ ቦታ ሞሪያ የሚጠራው ቦታ ነው። ይሄ በእስላሞች የተሰራው መቅደስ ነው፣ መስጊድ ነው። ይሄኛው ሲልቨሩ ደግሞ መስዋዕት ይፈስበት በነበረ ቦታ ላይ ያለ ነው። አልአቅሳ የሚባለው ይሄኛው ነው። ያቆም በረከት እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ አሁን ወደዛኛው እንመለሳለን። አሁን ይህን ያሳየዋችሁ ምንድን ነው? መሳያችን ይመጣል፣ መቅደሱ ይሰራል እንደሚታወቅ እኛ ደግሞ በእኛ ተጽፎ የተቀመጠው አውሬው ሲመጣ ነው። ሀሰተኛው ኢየሱስ ሲመጣ ነው። አይሁድ እስካሁን አልተቀበሉ ለምን እንዳልተቀበሉ ሌላ ጊዜ በሰፊው የምንማረው ነገር ሊኖር ይችላል። ያለንበት ዘመን እንድናውቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አባቶቻችን በስምንተኛው ሺህ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቀድመው የነገሩን ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ያለንበት ዘመን ምን አይነት ዘመን እንደሆነ መረዳት ይኖርብናል። አውሬው ተሳዳቢ ነው። አሁን እዚህ ጋር አውሬው ይሳደባል ከተባለ የዓለም እምነቶችን ራሳችሁ መመደብ ትችላላችሁ። እናንተም ያላችሁበትን እምነት ማየት ይሄ ድምፅ የሚሰማችሁ ሰዎች እዚህ ጋር በዚህ ምስል ድንገት የምታዩ አውሬው የሚሳደበው እናንተ ካላችሁበት እምነት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ራሳችሁ ማነው? አውሬው ይሳደባል። ራእይ ላይ ቁጥር አምስት ላይ ሁላችሁም ድምፃችሁን ከፈርጋችሁ ውስጥ ያመሙ ምንድ ነው የሚለው? ታላቅን ነገር ስድቢን የሚናገርበት አፍ ተሰጠው። ማን ነው የሚሰጠው? ዘንዶ በአርባ ሁለት ወርም እንዲሰራ ስልጣን ተሰጠው። እስቲ ይሄን አንብቡልኝ። ማንን ማንን ይሳደባል? ስንት ነገሮች ይሳደባል። አሁን ሙዚቃ ስንት ነገሮች ይሳደባል። አንድ ነገር ሁለት፣ ሶስት፣ አራት አራት አራት ነገር ይሳደባል። አሁን ልብ በሉ። ያላችሁበትን እምነት የምትመዝቡት በዚህ ነው። ከአውሬው ጋር እስማማለሁ አልስማማም ከኢየሱስ ጋር የምስማማው ይሄን መወሰን ያስፈልጋል። በጣም ከባድ ነው። ከሌላ እምነት የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ ያላችሁበትን እምነት ተመልከቱ። አውሬው ይሳደባል። አንደኛ ማንን ይሳደባል? እግዚአብሔር። ሁለተኛ ማንን? ስሙን። ሶስተኛ ማንን? ማደሪያውን። አራተኛ ማንን? በሰማይ የሚያሉትን ሐዋርያት ይሰደባሉ፣ ነቢያት ይሰደባሉ፣ ሰማይታት ይሰደባሉ፣ ቅዱሳን ይሰደባሉ፣ መላእክት ይሰደባሉ፣ ራሱ እግዚአብሔር ይሰደባል፣ ስሙ ይሰደባል፣ ማደሪያው ይሰደባል። ማደሪያው ሁለት ነው። የእግዚአብሔር ማደሪያ አንድ እመቤታችን፣ ሁለት መቅደሱ ታቦት ይሰደባል። መቅደሱ መቅደስ የሌላቸው ሁሉ ይሰድቡናል። ዕጣን የሌላቸው መጽሐፍ ውስጥ ጣናለ እነሱ ሁሉ ይሰድቡናል። አውሬው ተሳዳቢ ነው። እግዚአብሔርን ይሳደባል፣ ስሙን ይሳደባል፣ ማደሪያውን ድንግል ማርያምን መቅደሱን ይሳደባል፣ በሰማይ የሚያሉትን መላእክትና ቅዱሳን ይሳደባል። ይሄ ነው እምነታችሁን እንዲህ ነው የምታዋት። በእኛ ዘንድስ እግዚአብሔር ይከበራል፣ ስሙ ይመሰገናል፣ ማደሪያው ድንግል ማርያምና መቅደስ ይከበራሉ። በሰማይ የሚያዙት ቅዱሳን ይዘከራሉ። ተዋህዶ ይሄ ነው። እምነት ይሄ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን እችናል ከአውሬው ጋር አትስማማም። ከሐሰተኛው ጋር አትሄድም። አለምን ከመሰረተው ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የምትሄድ እምነት ናት። በዚች እምነት ውስጥ ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሆንልን። ክብር ምስጋና ይግባው። የተመሰረተችው በኢየሱስ ደም ነው። መሰረቶቿ ሁሉ ነቢያትና ሐዋርያት እነሆ አጥራዋት ያለች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነች። ባለፈው አንዳንድ ነገሮች ስንናገር እዚህም ብያቸዋለሁ። ለምሳሌ በዚህ ዓለም ላይ ስምንተኛው ሺ ላይ እግዚአብሔር ይሰደባል ማለት እግዚአብሔርን አሁን ለምሳሌ አንተ ብለን የምንጠራው ምንም አይደለም፣ ግን አንቺ እንበል ብለው ተነሱ። feminist theology፣ የ womanist theology፣ የ womanist criticism እግዚአብሔርን አንቺን ነው why God he she ብለው ተነሱ። ለምን የላቸውም እናት። እኛ አሁን ለምሳሌ ሁለት እናት አለ። ቅዳሴ ላይ ሲዜ ምስቲ እናንተ ራሳችሁ አስታውሱ ሁለት ማደሪያዎች የምትሉት ቃል አለ ሁልጊዜ ቅዳሴ ላይ ምስክር ከተባለ በኋላ ሰላም ምስጋና ይግባሉ በከለላ ውስጥ ነን። ቀጥሉ፣ ቀጥሏል። እናቴ፣ ቅድስት ማርያም እናቴ እያለን ያለን እኮ ይሄን ሊያስጥለን ሰይጣን ይሞክራል። ማ ዘንዶ ራእይ አስራ ሁለት ዘንዶ አሳደዳት አለ የሚለው የማን እንደሆንኩ መለየት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። የሪያል ማድሪድ ደጋፊ የሆነ የባርሳ ማሊያ አስር ቁጥር ሜሲ ለብሳ ትገባል። የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ የሆነ የአርሰናልን ኦዚልን ማሊያ ለብሳ ትገባል። ልክ ነው አለም በዓለም ሁኔታ ስለዚህ አውሬው ድንግልን ይጠላል፣ ማደሪያውን ይጠላል፣ እግዚአብሔርን ይሰድባል፣ ስሙን ይሰድባል። በሰማይ የሚያድሩትን ቅዱሳን ሁሉ ይሳቀፋል። እኛ ግን በየዕለቱ ቅዳሴ ላይ እንዲህ እያለን ምን አይነት ቤተ ክርስቲያን ነች ያለችን? በክርስቶስ የተመሰረተች እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን መናፍቃን ብዙ ቢሉ የጸናች የቆመች እኛ ይዛለና ሰማይ ይዛ ምትሄድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ይቱ መሰረት ያላት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ውስጥ ያደረገን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ክብር ይግባው። አውሬው ምንድን ነው? ተሳዳቢ። ማንም ይሳደባል? እግዚአብሔር። ማን ይሳደባል? ስሙ። ማን ይሳደባል? ማደሪያው። ማን ይሳደባል? በሰማይ እንዳሉት አለቀ። ይሳደባል። እግዚአብሔር እንዴት እንደሚሳደብ ልንገራችሁ። ማደሪያው እንዴት እንደሚሳደብ ልንገራችሁ። ቀጥሎ ያለውን ጥቅስ ስንት አውሬ ነው የምናየው? ቅድም ስናለ ስንት አውሬ አይተናል? ሁለት አውሬ። ስንት ዘንዶ አይተናል? አንድ ዘንዶ አውሬ አንድ ኬት የወጣው ከባህል ሁለት ኬት የወጣው አይልና ዙፋን ትልቅ ስልጣን ደግሞ የሰጣቸው ማለት ስንት ይሆናሉ? ሶስት ልንገራቸው። ዘንዶ አብ ነኝ ነው የሚለው፣ ከባህር የወጣው ኢየሱስ ነኝ ነው የሚለው፣ ይሄኛው ደግሞ ከምድር የተነሳው መንፈስ ቅዱስ ነኝ የሚለው የእግዚአብሔርን ስም ሶስትነት ነው የሚወስደው። ሁለት አውሬና አንድ ዘንዶ። ሌላ ሌላ እኮ አለች አንድ ሴት ራሷን እንዳከበረች እንደተቀመጠለች ያለች ባቢሎን የሚሏት እንኳለች። በልቧ ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ፣ ባልቴትም አልሆንም፣ ሐዘንም ከቶ ላይም አለች። ማ ያቺ የአያት ሴት በምድር ነገሥታት ላይ የምትነግስ ታላቂቱ ከተማ ናት ባቢሎን። በልቧ ንግሥት ሆኜ እቀመጣለሁ አለች። እሷ ደግሞ የድንግል ማርያምን ቦታ ልትወስድ ፈለገች። የተጠና እኮ ነው ሴጣን የሚያደርገው። ትላንት አይተ ሚስጥራዊ አሰራሩ ይሰራል። መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ምናል አስቀድሜ ነገርኳችሁ። ጳውሎስ ምናለ እንዲህ ይሆናል። ዮሐንስ በራእዩ ምናለ እየዘረዘረ ነገረ አብሬው ይሳደባል፣ እግዚአብሔርን ስሙን ማደሪያውን በሰማይ የሚያድሩትን ኦርቶዶክስ በመሆናችሁ ደስ አይላችሁ? ከአውሎ ጋር ባለመሆናችሁ ደስ አይላችሁ? ከድንግል ማርያም ጋር በመሆናችሁ ደስ አይላችሁ? ድንግል ከወለደችው ከእውነተኛው ኢየሱስ ጋር በመሆናችሁ ደስ አይላችሁ? ክብር ምስጋና ለሥላሴ ይሁን። ኦርቶዶክስን የአውሎ መንፈስ አይነካትም። ብዙዎች የሚወድቁት ለዚህ ነው። ዓለማችን ላይ ብዙ ስህተቶች ይመጣል። አውሬው ሁሉንም በቁጥጥር ስር ያላቸዋል። እነዚህም ተመልክተናል። ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ። በመቅደስ ነጋሪት እያስመታ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ይነግረናል። ስምንተኛው ሺ ማለት ይሄ ነው። አውሬው ቅዱሳንን ይዋጋል፣ ግን በእሱ ዘመን እግዚአብሔር የሚያስነሳቸው ሁለት ምስክሮች ይኖራሉ። በአውሬው ዘመን የሚመጡ ሄኖክና ኤልያስ ይከሰታሉ። አውሬው ሐሰተኛ ነው፣ ከምድርም የወጣው ሐሰተኛ ነው፣ ዘንዶም ሐሰተኛ ነው። ክርስቶስ መጥቶ አስተምሮ ሄዷል። አሁን የሚመጣው ለፍርድ ነው። እባካችሁ ንስሐ ግቡ፣ ተመለሱ የሚሉ ሁለት ወይራዎች፣ ሁለት ዘይቶች፣ ሁለት መቅረዞች ማቅለብሶ አሉ። እነዚህም ሄኖክና ኤልያስ ናቸው። ሄኖክ በዘፍጥረት አምስት ሀያ ሁለት ተወስዷል ሳያ ኤልያስ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ ሁለት ላይ በእሳት ሰረገላ ተወስዷል። ሁለቱም በአውሮ ዘመን ይመጡና ይሄ ሀሰተኛ ነው፣ ሀሳዊ መሲህ ነው፣ አምላክ የሚመጣው ለፍርድ ነው፣ ንስሐ ግቡ እያሉ ያስተምራሉ። አለም ትጨነቃለች። እነዚህም ለሁለቱ ምስክሮች የማቅረብ ሰው ሺህ ከሁለት መቶ ስልሳ ቀን ትንቢት ሊናገሩ እሰጣለሁ። ይሄ ማለት ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ነው። ያው ስልጣን ነው ሁለት ወይራዎች ሁለት መቅበዞች ይላቸዋል። ኤልያስና ሄኖክ ናቸው። ምስክራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቆ የሚወጣ አውሬ ይዋጋቸዋል። በነገራችን ላይ ያሸንፋቸዋል፣ ይገላቸዋል። የሚገርመው ምንድን ነው? በዓለም ላይ ያሉ ነገስታት የደስታ መግለጫ ካርድ ይለዋወጣሉ። እንኳን አደረሰ ይባላል። አለም በጠቅላላ ላይ ያሉ ላይ ነው ሲገደሉ ሁሉ የሚሆነው ሶስት ቀን አስከሬናቸውን በቅድስቲቱ ከተማ በመንፈሳዊ ምሳሌ ሰዶምና ገሞራ በተባለችው በኢየሩሳሌም አደባባይ ላይ ይተኛል አስከሬናቸው። በሶስተኛው ቀን በኩለ ቀን ሁሉም እያዩ ከሰማይ ድምፅ ይመጣል፣ እናንተ የሉል ባሪያዎች ተነሱ፣ ወደዚህ ውጡ ሲላቸው ሁለቱም ሜንያስና ሂኖክ ብድግ ይላሉ። እንደገና አድርገው ወደ ሰማይ ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ግን ለአውሬውና ለአውሬው ተከታዮች ወየው ይላል። የሚሆነው ይሄ ነው። ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። የሚማረክ ይማረካል፣ የሚቀደስ ይቀደሳል። ከሚቀደሱት ያድርገን እግዚአብሔር። ሌላው ከምድር ሲወጣየው ሀሳዊ ኤልያስ ነው። እኔ ኤልያስ ነኝ ብሎ ያስታል። የበግ ቀንዶች የሚመስሉ ሁለት ቀንዶች አሉት ማለት ሁለት የበግ ቀንዶች የተባሉት እነሆ ሁለቱ የእሱ ደቀ መዝሙር ኤልሳና አብዲዩ ናቸው። እነሱን የሚመስሉ ሁለቱን ይዞ ይመጣል። እኔ ኤልያስ ነኝ ይላል፣ ግን እሱ ሐሰተኛ ነው። ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ሰዓት እንኳን ስታዩ ሀሰተኞች ተነስተው ዝም ብሎ እንኳን እንደፈለገው የሚነሳ ሰው አለ። ፕሪሚየር ሊግ ገብተህ ማነው አሉ ሲነግር ፕሪሚየር ሊግ ገብተህ አንተ የምታስጨንቅ ነህ ብሎ አንዱ ይነግረዋል አለ። ስለ ሰውየው ስሰማ ደግሞ ወላይታ ሄጄ ሳስተምር ባንክ ቤት ሰራተኛ ነበር አሁን ብሎ ከዛ ይጠፋል። አሁን ነብይ ሆኗል። እንደውም ስቅ ያለው አንድ ቤተክርስቲያን አይቼ ነግሬያችሁ እንደሆነ አላውቅም። ባለፈው የመጣው ጊዜ ፈልቶ የቀዘቀዘ ወተት International Church ይላል ባለፉት ጊዜ አየሁት። የድራማ ዘመን ድረስ እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ነው እየደረስ ነው። አባቶቻችን የሚያወሩት ሁሉ ነገር በቃ ልክ ነው፣ ልክ ነው ሁሉ ነገር። ስንት ሰው የሚያሾፈው ስምንተኛው ሺ ስምንተኛው ሺ እያለ የሚያሾፍ ሰው አለ። በድራማ መንበብ ግን ስምንተኛው ሺ ቀላል ነገር አለ ወገኖች። ዙሪያ ያለው ማንም ቢኖር ይስማ። በፊተኛው አውሬ ስልጣን ያደርጋል። ለሞት የሆነው ቁስል ተፈወሰ። በዓለም ያሉት ሁሉ እንዲሰግዱ ያደርጋል። ይሄኛው ለፎልስ መሳይ የተባለው ሐሰተኛው ኤልያስ ነው። ታናናሾችና ታላላቆች ባለጠጋዎችና ድሆች ጌታዎችና ባሪያዎች ሁሉ በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበሉ የአውሬው ስም ወይም የስም ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። እዚህ ጋር ቀጥታ አሁን ያለውን ዘመን ወይም የቴክኖሎጂውን ዘመን ታያላችሁ። በተለይ ስለ ቺፕ፣ ስለ implant የተለያዩ ነገሮች አሉ። ቴክኖሎጂ ኃጢአት ላይሆን ይችላል። አውሬው ግን ሙሉ በሙሉ ኃጢአትን ቴክኖሎጂን በቁጥጥር ስር አድርጎ ክፋቱን በዓለም ላይ ይረጫል። የሚገርማችሁ ታናናሾች ታላቅ ለመሆን ታላላቆች እንደገና ታላቅ ለመሆን ባለጠጋዎች እንደገና ባለጠጋ ለመሆን ድሆች ባለጠጋ ለመሆን፣ ጌታዎች ሌላ ጌትነት ለመደረግ፣ ባሪያዎችም ጌታ ለመሆን ሁሉም አውሬውን ይከተላሉ። የዚህ ምድር ዓለም ማለት ይሄ ነው። በቃ የዚህ ዓለም ምድር ነገር ኃጢአት፣ በደል፣ ውሰት፣ በቃ ማትረፍ፣ ማግኘት፣ በቃ ማግኘት፣ በቃኝ የማይል ትውልድ። በቃኝ አይደለም ካገኘው አግበስብሽ ሊጨምር ነው። ሰውየው ሙዝ በልቶ በልቶ ሁሉ እንደዚህ ሆኖ አንድ ሙዝ ተርፋው እያያት ተጨንቋል። ጓደኛው መጥቶ ሆዴ የተነፋ እንደው ምናምን ሙዝ አብዝቼ በልቼ ነው። ዞር በልና አንድ ጣትን አስገብታ አስወጣለሁ እንትላል አንድ ጣት ማስገባ ቢኖር ይሄ ሙዛን አስገባ ዜሮ ትውልዱ በቃኝ አይ ማታለል የሚፈልግ የትም እኮ የትም ታዳጊ ሀገርም በሉት ትልልቅም ሀገር በሉት ይሄ ነው። ስለዚህ ዓለም የሚገዛለትን አውሬው ሲፈልግ ነው። በቃ ትላንት በተማርነው ትምህርት በማቴዎስ አራት ላይ የጌታን ፈተና ስናይ ፊቱ ጠውልጎ ቅጠል ፍሬ ሲሻ ፊቱ ጠውልጎ አንድም ተራኩ የሚል ድምፅ ሲሰማ ሴጣን መጣ ይላል። ሁሉንም በእንዲያንም መንፈስ ይጥላቸዋል። እዚህ ጋር ግን ያለው ይገርማል። የአውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ያደርጋል። control ያደርጉታል ኢኮኖሚውን በጠቅላላ። ጀርመን ውስጥ cashless society የሚል መጽሐፍ ተጽፎ ጠፍቷል የሚል ሰዎች ይነግሩኛል። cashless society ምንድነ ወደ cashless society የ identity theft የሚባለው ነገር አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ሰዎች credit card ላይ ይዙ ይችላሉ፣ ብር ላይ ይዙ ይችላሉ። ሁሉንም በግንባራቸው implant ኡ ደግሞ ሊሰራ የሚችለው ቀኝ እጅና ግንባር ላይ ተባለ። ምልክቱ ደግሞ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ነው። ምን አይነት ዘመን ላይ እንደደረስን ተመልከቱ። ስምንተኛው ሺህ የፈተና ዘመን በቃ አሁን እኛ ፈተና ውስጥ ነው ምንገባ። የሚፈትኑ ብዙ ነገሮች አሉ። ይህን በዚህ ላርገው እንዴት በዚህ ላርገው ፈተና ነው። ወደ ፈተና አታገባኝ ብላችሁ ሰርግ አለ እሱ አለላችሁ። የጸጉራችሁ ዘለላ ማይነካ ክብር ምስጋና ይግባው። ለሚያምነው እግዚአብሔር መውጫውን ያሰናዳል። አለም ግን ይከተለዋል። የስሙ ቁጥር ወይም የአውሬ ቁጥር ነው። ጥበብ በዚህ አለ። ቁጥሩ ይሄ ነው። ትምህርቴን በዚህ ነው የማጠቃልለው። ሁላችሁም ይነበባችኋል። አይምሮ ያለው የአውሬው ቁጥር የቁጠረ ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነውና ቁጥሩም 666 ነው። ያኛው ከምድር የሚወጣው አውሬ ምስሉን በዓለም ይረጭና ምስሉ ሁሉ ይናገራል። ይሄ የተጻፈው ድሮ ነው። አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ FaceTime ስካይፕ ተመልከቱ። ከዛ ገና የሚበልጥ ነገር ይመጣል እና አውሬው ምስሉ እንዲናገር ያደርጋል። የተደበቁትን ሁሉ እዚህ ጋር ተደብቋል እያለ ያስገድላል ይላል። የማያምኑት በጣም የፈተና ሰዓት ነው። የእግዚአብሔር እጁ ከለላ ይሆነን። ድንግል ማርያም በዛ ሰዓት ጥላ ከለላ ትሆነን እንጂ ከባድ ሰዓት ነው። ምስሉ ይናገራል። ማንም መደበቅ አይችልም። ይሄ ምልክት አላደረገም፣ አይገዛም፣ አይሸጥም፣ አይነግድም። ይሄ ምልክት አላደረገም፣ እች ምልክት አላደረገችም። ባሉበት እንዲገደሉ ያደርጋል። ቅዱሳን ትዕግስት ሁሉ በዚህ ነው ይላል። እግዚአብሔር በቅዱሳን በረከት ሁላችን ይጠብቃል። አይምሮ ያለው የአሁኑ ቁጥር የቁጠረ ቁጥሩ ስንት ነው? የሰው ቁጥር ነው። ቁጥሩም ስንት ነው? 666 ነው። የማ ቁጥር ነው? የሰው ቁጥር ስንት ነው? ቁጥራችሁ የሰው ቁጥር ነው ተባለ። ቁጥር አላችሁ? ቁጥር አላችሁ? ስንት ነው ቁጥራችሁ? የጫማ ቁጥር አላልኩም። በአካት ቀር ቁጥር አላችሁ ወይ? social security ይሄኛው የቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው ይላል። የ social security ቁጥር ወደፊት ወዴት ሊቀየር እንደሚችል አላቅም በዚህ ሀሳብ እዚህ ጋር ግን አውሬው ጥበብ በዚህ ስላለ ጥበቡን ወቁ ጠቢብ አባቶቻችን እነሱ ተርጉሞ አስቀምጠውልናል። እኛ ችግር የለም እያወጣው ነው መሰጣችሁ የተጻፈ ነው። ከኔ ምንም እንደነግራቸው አልችል የአቡ ነው ቃሉ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ አውሬው ቁጥር አለው። ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው ማለት ወንድ ነው። የሴት ሳይሆን የሰው የወንድ ቁጥር ነው ያለው። ቁጥሩ 666 ነው። አንድ አውሬው ሀሳብ የመስገለው ወንድ ነው። በቃ ጾታውን ተነግሮናል። እንዳንሳሳቱ ሴት አይደለም ወንድ ነው። ሀሳብ መስል ክርስቶስ ነው ብሎ ስለሚመጣ ቁጥሩ 666 ነው። ወንዶች የተሰሩት ከ666 ጅማት ነው። ሴቶች የተሰሩት ከ333 ጅማት ነው። አስራው ጅማት። ስለዚህ የሚመጣው ማን ነው? ወንድ ነው። ነፃ ናችሁ፣ ታድላችሁ፣ ነፃ ናችሁ። እነዚህ ጋር ችግር የክርስቶስ ናቸው። ድምፁን የሚሰሙት በጎቹ ናቸው። ይከተሉታል። እሱም ይመራናል፣ በወንዝ ውሃ ዳር ያሰማራናል። ክብር ምስጋና ይገባል። ቁጥሩ የሰው ቁጥር ነው። ወንድ ነው። 666 አስራውን ጅማት ያለው ቁጥሩ 666 ነው። አባቶች ቆጥረው ምስጢራዊ ስሙን ነግረውናል። ስሙ መርማያማኦስ ዘመር ዘመስ ነው። ያው ቁጥር ምስጢሩ ይሄ ነው። ዘመር ዘመስ ዘመር ማያዋኦስ የሄሩ ፊደል የሚያቅሰዋል። ከቀኝ ወደ ግራ ነው የሚነበበው። አሌፍ ቤት ኢሜል እያለ ይቀጥላል። 666 ነው ማለት ቁጥሩ መ አለ ሜም ነው 40 ነው ሬስ አለ እዚህ ነው ሬስ ወይም ሬሽ 200 ነው 200 እና 40 ስንት ይመጣል? 240 ም አሁንም ሜም ነው ስንት ይመጣል? 40 200 ስንት ይመጣል? 80 ያ ዮድ ነው አስረኛው ፊደል ነው ዮድ ይሄ ነው ይወድ ስንት ይመጣል አንድ ላይ ሁለት ዘጠና ዋ ዋው ነው ስድስተኛው ነው ስጨምሩበት ስንት ይመጣል ስድስት ኦ አለ ስ አለ ሽና እነዚህ ዘርዝራችሁ ስታመጡ አጠቃላይ የአውሬውን ነገር ስታወጡ አይን ጨምራችሁ እንደገና ሺህን ጨምራችሁ ስትደምሩ 300 አለ። አንድ ላይ ስታመጡት 666 ይመጣላችኋል። ሜም መጥቶላችኋል። አርባ ሬሽ አለ፣ ሜም አለ፣ ዮድ አለ፣ ውሃው አለ፣ አይን አለ፣ ሺን አለ። ቁጥሩ አጠቃላይ ስንት ይመጣል? 666 ስምንተኛዎች ላይ የሚገለጠው ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ግን አውሬውም ይያዛል፣ ሴቲቱ ትያዛለች። ዘንዶ ይያዛል፣ ሁለቱም አውሎች ይያዛሉ። ከዛ በኋላ ግን ሰባት ዓመት አስጨናቂ ሰዓት ይመጣል። ንስሐ መግባት የሚያበቃበት ሰዓት ይመጣል። ሰባት መቅሰፍት ዘመኖች ይከሰታሉ። ከዛ ውስጥ ግን የሚያስደነግጠው ልንገራችሁ፣ ቅዱሳንን የሰደቡ ሰዎች ዳዊት በመዝሙር 30 ቁጥር 18 ላይ ዲዳ ይሁኑ ብሎ ይናገራል። በዛ ሰዓት ራእይ 16 16 ስታዩ አንዱ የሚመጣው መቅሰፍት ቅዱሳን የሰደቡ ሰዎች ዳዊት ዲዳይ ሆኖ ብሎ በ30 18 መዝሙር ላይ የተናገረው በአሁኑ ዘመን ሲፈጸም ምላሳቸው በአፋቸው ውስጥ ይበሰብስና ይገማል፣ ከተናጋቸው ጋር ይጣበቃል፣ መናገር የማይችል በጣም አስደንጋጭ ነው። የፀሐይ ክረት ይጨምራል መላኩ የሚለው የኦዞን መሳሳት ለዛሬ የምናወራው ምን አይነት ነገር ሊመጣብ እንደሚችል አናውቀው። ሰዎች ሞት ይመኛሉ፣ አይሞቱም። ዛፍ ላይ ሄደው ይሰቀላሉ፣ ዛፉ ይጥላቸዋል። ባህር ይገባሉ፣ ባህር ይተፋቸዋል። ከስቃያቸው የተነሳ የሰማይን አምላክ ይሳደባሉ። ግን የንስሐ ጊዜ ተሰጥቷቸው ነበረ። አሁንም ንስሐ አልገቡ ይሳደባሉ። ስምንተኛው ሸ የተባለው ይሄ ነው። ዘመናችን እዚህ ደረጃ ነው ያለው። ዛሬ ያለው ርኩሰት፣ ዛሬ ያለው ኃጢአት አባቶቻችን በእምነት መነጽር አይተው ጽፈው በመንፈስ ቅዱስ አስቀምጠውልናል። በዚች ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ግን ስላለ በየለቱ እየጸለይን በየዕለቱ እግዚአብሔርን ተስፋ እያደረግን ድንግልን እየተማጸንን በመላእክት ምልጃ እየተማጸንን ክርስቶስ ሁላችንን ሊያድንን የናዝሬቱ ኢየሱስ በቀራንዮ የተሰቀለው ደሙን ያፈሰሰው የታመን አባታችን ነው። እሱ አምላካችን ነው። የፀጉራችሁ ዘለላ እንኳን አትነካም ይላል እንጂ ምድር ትጨነቃለች። እግዚአብሔር ሰዎች ወደ እሱ ይጮኻሉ፣ ግን ምን ይላል? ጆሮዬን ይዛለሁ ይላል። ያስደነግጣል። የማይሰማበት ሰዓት ይመጣል። በሰዶም መሸባት ይላል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 19 ቁጥር አንድ ላይ ስታዩ በሰዶም መሸባት ነው የሚለው አብርሃም ለሰዶም ማልዶላት ነበረ። አብርሃም ለሰዶም አልቅሶላት ነበር። ለገሞራም ጠይቆ ነበር። እባክህ አምላኬ ይሄን ያህል ሰው ካለ ማራቸው ብሎ ነበረ። ወረደ። አምስት ሰው እንኳን እስከሚያጣ አብርሃምም አፍሮ ዝም አለ። ምድር እንዲህ የምትረክስበት ሰዓት ትመጣለች። ዛሬ ዓለም ሊያታልልን አይችልም። CNN የዓለምን ነገር ነው እንጂ የክርስቶስን አይነግረንም። ABC፣ Fox News፣ BBC፣ አልጀዚራ የሚያወሩት የዓለምን ውጥንጥጥ ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚነግረን። የእምነት ድርጅቶች እንኳ በስሙ የተመሰረቱ በዓለም ላይ እንደ አውሬው ቅዱሳንን ሲሰድቡ፣ ድንግል ማርያምን ሲሰድቡ፣ መቅደሱን ሲያቃልሉ፣ ታቦቱን ሲሰድቡ፣ ቅዱሳንን ሲሰድቡ፣ መላእክትን ሲነቅፉ በየ በየዕለቱ የምንሰማው ነው። ወዮ ወዮት አለባቸው ይላል ቃሉ። አውሬው ይያዛል፣ ከባህር የወጣውም ይያዛል፣ ከምድር የነሳውም ይያዛል፣ ዘንዶም ይያዛል፣ ሴቲቱም ሳትቀር ትያዛለች። ሁሉም ወደ ዘላለም ሞት ይወርዳሉ ይላል። በሕይወት መጽሐፍ ያልተጻፈ በበጉ ልብ ያልተጻፉ ይላል። እነዛ ሁሉ ወደዛ ሄዳሉ። ምን አለ ማቴዎስ ሰባት ሃያ አንድ ላይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። ጌታ ሆይ በማለት ድህነት የለም። ኢየሱስ በማለት ድህነት የለም። እግዚአብሔር በማለት ድህነት የለም። አይደለም፣ መልካምን ነገር የሚያደርጉ ናቸው አለ። ስለዚህ ጌታ ሆይ የሚለኝ ሁሉ መንግስተ ሰማያት አይገባም። እናንተ ግን አስቀድሜ ነገርኳችሁ ነው የሚለው። የበግ ለምድ ለብሰው ከሚመጥባችሁ ተጠበቁ። አውሬ ያለው እንጂ አውሬ ነኝ ብሎ አይመጣም። ነብር ይመስላል ብለን መልኩን ብናስቀምጠው እኔ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ነጋሪት እያስመታ ይመጣል። የዓለም ነገስታት ይሰግዱለታል። የዓለም ሰዎች ይመረከቡለታል። የባቢሎን አስተሳሰብ ይነግሳል። ሌላ ደም ላይ የመውጣት አስተሳሰብ አለ። በነቢዩ በአብዲው ግን እግዚአብሔር ምን አለ? መኖሪያዬን ከምድር እንሆ ለይቼ በከዋክብት ላይ እኖራለሁ ብለህ አስበሃልና መንኮራኩርህን በጉድጓድ ውስጥ ጨምረዋለሁ ይላል። ስለዚህ በጸናች ሃይማኖት ነቢያት በተናገሩላት፣ ሐዋርያት በሰበኳት፣ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ የታረዱላት፣ እነ ቶማስ ዘመናስ የተቆረጡላት፣ እነ አባንቆስ በገዳም የተሰቃዩላት፣ እነ ክርስቶስ ሰምራ በባህር ውስጥ የተጨነቁላት፣ እነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ተዘቅዝቀው ስለ ዓለም የጸለዩላት፣ እነ ተክላ ከሄዳችሁ እረፍት ታገኛላችሁ። ብዙዎች ግን በዛ ላይ አንሄድም አሉ። በጠባቡ መንገድ ግቡ አለ ማቴዎስ ሰባት አስራ ሶስት በጠባብ መንገድ የተባለች ኦርቶዶክስ ናት። ስገድ ትሳለች፣ ጸልይ ትላለች፣ ተንበርከክ ትላለች፣ ስት ትላለች። ይጨንቀዋል አለ መስጠት አይፈልግም፣ መስገድ አይፈልግም፣ መንበርከክ አይፈልግም። ጌታ ሆይ በሚለው ስመዳ አይቻልም ይላል ንጉሱ። እኛ ግን ያለንባት እምነት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ መሰረቷ የሸዋ ከላይ ጉልላቷ የእሾህ ከታች ችንካር ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ እኛን ይዛ ወደ ሰማይ መንግስት የምታፍስ ነቢያት የሚነገሩባት፣ ሐዋርያት የሚነገሩባት፣ ቅዱሳን የሚነገሩባት የገሃነም ደጆች የማይችሏት፣ የአጋንንት ኃይል የማይችላት፣ ብዙ ፈተና ቢመጣ በዛ ውስጥ ልጆቿን ይዛ የምትወጣ እነሆ ከሌሎቹ ቅዱሳን ጋር በህብረት አንድ የምታደርገን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አንድ ሃይማኖት አንድ እግዚአብሔር ይህም እግዚአብሔር የሚመለክባት አንድ የሆነች ሃይማኖት የምትገኘው በአንዲት ጥምቀት ይላል። የተዋሕዶ ልጆች እግዚአብሔር ረድኤት ከኛ ጋር ይሁን፣ አሚን? እሺ ለአባታችን ለወንድማችን ለመጋቢ ሃይማኖት ዶክተር ቀሲስ ዘበነ ለማ እግዚአብሔር ምን ያሰማል? እግዚአብሔር ምን ያሰማልን? በእድሜ በጤና ይጠብቅልን። ከዚህ የበዛውን ከዚህ ከፍ ያለውን ጥበብና ሞገስ አብዝቶ ደግመው ደጋግመው ይችን ቤተ ክርስቲያን ከተሐድሶ መናፍቃን ከአውሬዎቹ ከመንጋው በታኞች እንዲጠብቁልን እንዲታደጉልን ኃይሉን ጉልበቱን ያድልልን። እስቲ እግዚአብሔርን ከፍ አድርጋችሁ አመስግን ቤተ ክርስቲያን ደስ የሚል አንድ ውበት አላት። መቼም መካናት ሆነ መቼም ሰው አታጣም። ማንን መቼ እንደምታስነሳ ታውቃለች። ማንን ወዴት እንደምትልክ ታውቃለች። እዚህ በዘመናችን መምህራችንን እግዚአብሔር ስለሰጠን በጸጋ በሞገስ አክብሮ በመካከላችን አቁሞ ይህንን ቃል እንድንሰማ ስለፈቀደልን ለአምላካችን ክብር ምስጋና ይገባው። በድጋሚ መምህራችንን ቃለ ሕይወት ያሰማል። ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ ይዛችሁ እንድትሄዱ የሚፈለገው ነገር ሰው ኃጢአትን እንደ ስፖርት ሲለማመደው ምንም አይመስለው። አሁን የተነገሩት የተዘረዘሩት ነገሮች በየዕለቱ እያደጉ እያደጉ እያደጉ እያደጉ እውቅና እየተሰጣቸው የመጡ ነገሮች ናቸው። የሚከፋው የሚሰሩት ኃጢአቶች አይደለም። የሚከፋው ኃጢአቱ ማቆሚያ ማጣቱ። ለምሳሌ ክርስቲያኖች ወደ ጓዳ ተደብቀዋል። ዓለም ላይ እግዚአብሔርን እናምናለን የሚሉ ሃይማኖተኞች በሙሉ ወደ ጓዳ ገብተዋል። ለብልግናቸው ደግሞ ፈቃድ የሚያወጡ ሰዎች አደባባይ ወጥተዋል። ቅድም እንደተነገረው ሃይማኖት እንመራለን የሚሉት ሰዎች እንኳን ለዕለት ሙዳይ መጽዋት ብለው በየስቴቱ ስትሄዱ ሁሉንም አይነት ሰው እንቀበላለን ብለው የባለጌዎቹንም ማስታወቂያ ባንዲራ ቤተ ክርስቲያናና ብለው በሰሩት አዳራሽ ላይ ለጥፋል። ወንዶችና ወንዶች ሴቶችና ሴቶች ሊጋቡ ሲሉ አደባባይ ወጥተው ነው ያስፈቀዱት? አይደለም። አልወጡም። ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተዋል። እኛ ምን አደረግን? ወይ አልጸለይን፣ ወይ አልተቃወምን። ጉድ ብለን ተውንላቸው ወጡ። አሁን ግን የሚያስፈራው እሱ አይደለም። ወደ ዴንማርክ እና ፊንላንድ ስትሄዱ ሴቶቹ ያሳደጓቸውን ውሾችና ፈረሶች ቤተ ክርስቲያን ታጋባን ብለው ፈቃድ ጠይቀው እንስሳ ለማግባት ፈቃድ ጠይቀው በቤታቸው ጨርሰውታል። ቤት ውስጥ ተለማምደውታል። አሁን ደግሞ በአደባባይ ከእንስሶቻችን ጋር እንድንጋባ ብለው የሚቆም እንዳይመስላችሁ መጸለይ ካለብን አሁን ነው። አባቶቻችን መጽሐፈ መክብብ ላይ አንድ ጥሩ ቃል አለ። ማን ይሻላል ይላል ግፉን አይቶ አይቶ መክብብ ምን አለ? ከሞቱት ከቆሙት የሞቱት ይሻላል። ከቆሙት ሰዎች ማን ይሻላል? አሁን ከኛ ማን ይሻላል? ቀድመው የሞቱት ይሻላል። ከቆሙትና ከሞቱት ደግሞ ገና ያልተወለደው ይሻላል። ስለዚህ የከፋ ዘመን ነውና እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ክፉ ዘመን እችን ቤተ ክርስቲያንና የእኛን ህይወት ይታደግልን። ለመምህራችን በድጋሚ ቃለ ህይወት ያሰማልን።